Добрий вечір. Починаємо сьогодні чергової посиденьки. Вже в нас вони будуть сьогодні 10-й по щоту, то вже е, не кепський такий початок. Вже два місяці з половиною ми ведемо. то Я я представляю вас сьогодні. Е, Українські нас і гости. Е, вони на посиденьках, кстати, в перший раз. Перший раз нас. Сьогодні нас Ігор. Ігор Соломко, місце Київ. Добрий вечір, панство. Представляю так само. А нас сьогодні Василь Макаренко, місце Чернігів. Чернігів. Так. Добрий вечір, шановні друзі. В нас так само сьогодні сірий кот Дмитрій Орша, Білорусь. І Віталій Мінськ. Так само він п'ятий. Ну і Анатолій Свігун. Я сразу прошу слово е, для, для сірого кота. Він озвучить нашу сьогоднішню тему вчора. Да, сегодняшняя тема нашего разговора основная это Межморье. Интермариум, Союз трех морей, как оно там называется, много разных названий. Поговорим о перспективах вообще этого образования, насколько это вообще возможно, обменяемся мнениями, тут люди есть из разных стран. А, Ну, россиян тут нету, как бы оно к ним и не относится, и никогда не относилось межморье. Вообще концепция это межморья была э, сформулирована еще Белсудским в начале 20 века. И вообще включала она достаточно большое количество изначально разных стран. То есть сейчас в Межморье обычно там говорят намного меньше стран. Э, изначально там собирались сделать от Эгейского, там, по-моему, и Адриатического моря, и до Балтийского, и Черного. Там и Украина, и Польша, и Беларусь, и Литва, и Латвия, и Эстония, там Молдова, Венгрия, Румыния, Югославия, Чехословакия, там и даже Финляндия, возможно, этого по плану Пилсудского, могли войти в Межморье. Однако, ну, такой проект был сильно амбициозный, страны вообще очень разные, и как бы никому это э, особо не было выгодно. Ни Запад не выразил какой-то тогда заинтересованности большой в Межморье, ну, естественно, советская Россия тоже против была. Потом там Третий Рейх образовался, и как бы проект этот весь забуксовал. А, сейчас, 90-е годы, вот даже и сейчас тоже, проект Межморья снова оживает, о нем все больше говорят, особенно в Польше, там, в польской прессе, ну и у нас также есть проводники, партия БНФ, например. А, в Украине это ВО «Свобода» эту идею активно распространяет Межморье. Э, сейчас, сейчас идея на самом деле довольно интересная. И даже не знаю, возможно, вот сейчас была встреча там польского президента с американскими и говорят, что США достаточно позитивно относятся к идее интермариума. И как бы Польша находится, э, там соглашения Виш, вышеградские с Венгрией, кем там еще Чехией, Словакией у них. И поэтому там тоже, так сказать, я думаю, что есть определенные договоренности. Вот по поводу Беларуси, ну, при Лукашенко Беларусь точно ни в какое межморье не войдет. Это как бы понятно. По поводу Украины тоже не знаю. Кроме свободы, есть ли там другие проводники этих идей? Вот было бы интересно вообще послушать, что простые люди знают вообще об этом. Вот там украинцы, послушать наших гостей, новых, кстати говоря. А то э, зрители вот моего канала вообще их не видели еще. Ну, не Поэтому було б перший раз. інтересно. Аж... Так, так, я хочу. Що ви можете розповідати, е, наше друже, Ну, наше шановне панство з України? Давайте я тоді трошки пару слів скажу. Ну, повинен сказати, е, що ця тема сьогодні для мене трошки несподівана, але е, я хотів би вас, як то кажуть, всіх повернути десь років на 15 назад. От. Коли ще в нас був президент Кучма, от, а потім Ющенко, е, то, е, як то кажуть, у нас е, така ідея генерувалася Балто-Чорноморський Союз, він називався. Балто-Чорноморський Союз. І потім таку навіть придумали назву для нього Гуам. Можливо, ви навіть чули. От, Грузія, значить, Україна там, і значить, Молдова, ну і з виходом сюди на Прибалтику, так сказати, на Польщу. От. Це тоді інтегрувалося, інтегрувалося, але воно, звичайно, ніякої ідеї не підтримали. Е, не, Просто відбувалися такі е, міждержавні зв'язки, зустрічі, і якби кожна держава шукала собі Е, значить, е, в цьому союзі якихось союзників якусь підтримку на противагу Росії. І це було і з боку України помітно, і з боку Грузії тоді було дуже помітно. От. А інші держави якось це пройшло е, тихо і потихеньку воно це все вмерло. Що зараз думає по з цього проводу, поводу по цьому е, з цієї проблеми свобода, я е, сказати дійсно не можу повинен просто е, е, сказати слідуюче, що свобода, на жаль, як партія, е, починаючи з 2014 року, поки що втрачає свій вплив на українську політику. І всі ці ідеї, які свобода могла б генерувати, значить вони поки що в нас не знаходять якоїсь підтримки. От. Я навіть і не чув, що свобода це генерує цю ідею. Значить, І Україна зараз, в принципі, ми зайняті, звичайно, е, своїм е, інтеграцією до Євросоюзу. Це наша зараз головна мета. І під це практично значить, всі демократичні сили України на цю ідею будуть і надалі працювати. Я, наприклад, знаю. Просто я, оскільки не готувався, то не можу конкретно вам сказати. Але в нас будуються дороги, які будуть з'єднувати нас е, з Польщею, от, які будуть виходити на Одесу, на Молдову туди, на Румунію. От, от, наприклад, минулому році ми закінчили ремонт дорога, значить, Одеса Рені. Ну і там е, наш президент нинішній Порошенко говорив про те, що десь е, в майбутньому хотіли побудувати міст туди, от, до Румунії через е, е через Дністр, здається, чи через Ні, Дунай. Там Дунай. Тече так, Дунай. Значить, через Дунай. Через Дунай міст. Але поки що це було озвучено всього лише одного разу. От і на цьому поки що все. А дороги, які оце будуть з'єднувати Польщу, скажімо, з півднем України і взагалі е, західну частину України з півднем України, з сходом України, значить, ці дороги у нас зараз або ремонтуються, або будуються деякі участки, просто там ну, обходи окремих населених пунктів. Вони, значить, і будуть в тому числі в цьому році будуватися. От От більше поки що з цієї проблеми я нічого е, сказати не можу, нічого більше не чув. Ну, півроку, добре, я ще додавлю. Півроку тому я їхав якраз сюди е, в затоку, то я не бачив, щоб там е, робили дороги. І до білогород дністровського ще не було нічого. Дорога, яка була, ще там при Совєтах, може там де кусочок далі, от затоки, ні, буде. це мається це мається на увазі тут в районі зі Львова, так сказати, і вже сюди рухатися сюди через чи через Вінницьку область, сюди південніше, на Одеську область. Розумієте? Я просто якщо я не годувався, тому я карту не, можна було цікаво було б. Я карту. От, Я даю плани ваші чув, чув, бо тому що не раз мене інформація проскакувала, що ви будете дорогу такою від моря до моря, через Польщу сюди так, на Прибалтику. Так, це, це є, оце від тобто моря до моря, оце є в нас. І е, що я буквально сьогодні вичитав, значить, заявив наш буквально сьогодні наш прем'єр-міністр е, про те, що в наступні 5 років Україна буде займатися дуже, як то кажуть, е, конкретно своїми дорогами, щоб обласні центри не тільки з столицею. А і між обласними центрами були першокласні дороги. Оце сказав сьогодні Гройсман наш. От. От так я це бачу все. І я бачу, що дійсно, якщо взяти по рокам, то вже починаючи з 15 року, незважаючи на той наш економічний стан, незважаючи на цей конфлікт, що у нас відбувається з північним сусідом, наші дороги ремонтуються і наші дороги потихеньку будуються. От. І порівнювати не можна сказати. Навіть у мене в районі, де я зараз знаходжусь, то в минулому році було відремонтовано капітально 30 кілометрів дорог, дороги. А в, а в цьому році планується 50. А Ігор Соломко, що нам ідея, скаже на ту тему ідея, трошки? Ідея, оця ідея міжмор'я дуже дуже цікава. Е, тим більше, що е, історичний досвід є. Було Велике князівство Литовське, і Руське, і Жемойське. Так, так, вроді мала назву э, це князівство. Була Жеч Посполіта. Реч Посполіта. Жеч Посполіта, давайте. Реч, це вже... Реч е, Посполіта. І е, і що е, ну, досвід є, розумієте? Ідея дуже цікава, бо якщо взяти мапу, і так я подивився колись. Польща, Україна, Білорусь. на мапі подивився, і це вже такий. Такі вже як це вже таке моцне утворення буде. Мощ, мощне. Дуже. Так, а Віталь нам що повідає? Може, відає так само, що небудь цікава така тема. Ну, да тут усе попросту зразумела і відавочна, што нават дзіўна як бы э, што э, на гэта не звяртаюць увагу вялікае княства літоўская рэч паспаліта тая самая ментальнасць э, фактычна нам геапалітычна выгодна быць у саюзе атрымоўваецца у нас парадка 100 мільёнаў па моемуму чалавек это насельніцтва краіна ў балты Беларусь плюс Украіна плюс Польшча а, э, і это ўжо ну такая сур'ёзная сіла 100 мільёнаў чалавек это ну, нават супрацьвага рассеі даволі сур'ёзная у іх же ж там 130 мільёнаў по-моему насельніцтва Да, 140 официально, но там может быть больше, может быть меньше, кто там знает точно. Ну, то есть э, это вельмі правильно і гісторыя ідзе як бы по кругу скажем так В принципе, в принципе, это было бы выгодно и многим, вот и Западу было бы выгодно. Это буферное государство, то есть э, вот эти государства... Нет, заходу не зусім просто Ну, это почему? выгодно нам а, і выгодна скандынаўскім краінам это Швецыі Фінлянды Норвегії І вось калі ў 90-х э, Беларусь ішла да незалежнасці менавіта Швеция, по-моему, Фінлянды это былі першыя з краінаў, якія прызналі нашу незалежнасць. Яны зацікаўлены, таму што ім шлях да туркаў открывваецца. А калі мы усе стаім у адзіным эканамічным гэтым э, у адзін эканамічныя прасторы без межу у нас тавары праходзяць паміж намі, то это таксама танее дастаўка гэтых тавараў. То есть тут плюсаў ну вельмі шмат як для ўсіх нас так да, для нас, да. этот проект тормозит особенно Германия в Европе. Ну и России тоже это не нравится. Но с Россией как бы там все понятно. Германия тоже не любит. Там, например, большое в Германии есть э, российское тоже лобби. Ну, бизнесменов, которые завязаны с Россией. Вот они сейчас, несмотря на все санкции, там на все строят этот, собираются делать Северный поток 2. То есть им выгодно, они как бы забили там на все преступления России, им главное, чтобы повыгоднее газ а покупать. Э, и они как бы были бы против, естественно, этого. Германия Речь. сейчас вроде как... Э, вот газета, газета «Польская» об этом сообщает по поводу противодействия Германии. То есть Германия сначала пыталась этот союз, ну, как бы задушить, ну, то есть идею эту, как бы, чтобы она не была поддержана. Однако вот сейчас, последнее время, вообще даже и в Польше популярность набирает эта идея после того, как э, Анджей Дуда пришел э, к власти, его партия. И тут дело такое, что Германия сейчас тоже сменила тактику. Они, например, вошли в качестве наблюдателя в совет э, этого, как она там называется, э, инициатива трех морей. Вот. Их туда приняли только в качестве наблюдателя пока. Э, вообще, многие страны настаивали на том, чтобы их туда включили в качестве участника, но Польша настояла, чтобы как наблюдатель, потому что они понимают, что Германия как бы там занимает отрицательную позицию Э, Им вообще невыгодно было бы. <laughs> Меж- Трэба яшчэ было рассею туды ўключыць для полноты <laughs> картины Ну, з Германією Німеччиною все зрозуміло. Е, Їм чисто еко- економічно невигідно, бо дивіться, якщо с- десь 100 мільйонів людей буде, і Україна має якийсь, кажуть, м, потенціал економічний. Е, якщо е, тут створяться умови для розвитку бізнесу, справ, оцих ну, ділових справ, стосунків, так, то Україна дуже швидко разом з Польщею, з Білорусією, в Білорусі вже є якісь підприємства там сучасні. ні, ні, ні, не треба. Ні, там немає, нічого такого немає. Ну, ну, Вони не приклад, Вони, як кажуть, сучасні, але ну, вони на такі совєтські старі. Які там сучасні? Тракторі роблять. Ну, Ні, тракторі, ну, тракторі ну, для, Рос... для Росії будуть, ну тракторі наші не купують ні в Америці, ні в Європі, ніде не купують. Розумієте, ті тракторі, що зараз роблять, мені кажеться, той трактор на наше производство потихеньку падати. Якщо-небудь, хоч трошечки стане наша Білорусь більш така самостійна, і Росія і так вже їх з трудом купляє, наші трактори. Любі розмовляють. І ще перестане. разговоры, Анатолий, да, я перебью вас, извините, любые разговоры о Беларуси и Межморье это только после Лукашенко. Пока он сидит, тут Конечно, ни о да, каком да. вообще Межморье говорить. Ну, почекайте. А з приводу, Вроде саме Янукович сьогодні. вибачте, вибачте, приб'ю з приводу. е, Я думаю, що е, підтримає, підтримає Велика Британія цей проєкт і підтримують Штати. Штаты Ну, уже Штаты поддержали. Обов'язково. Штати, е, ну, штатам Насчет Штати, Великобританії не взагалі знаю. вони там в Америці, там Північна ця Америка. Вони Е- там. Ездил же президент польский, и они поддержали эту инициативу. Там, кстати, неплохое у поляков лобби в Америке, то есть это еще там с давних времен. Э, Ну, правда, Бжезинский уже умер, а так он тоже как бы лоббировал активные интересы Польши. Ну, мені здається, оця тема піде, бо дивіться, дійсно, у нас е, історичні зв'язки. Розумієте, є, є ну, дуже погано, що колись е, внушали в Радянському Союзі, внушали, що е, завжди ворожнеча була між поляками і українцями. Розумієте? А насправді <clears throat> люди зараз їздять наші на заробітки туди, заробітчани їздять у Польщу. І все добре. А з другої сторони, слухайте, наприклад, саме більше, мені кажеться, польза була б того, якщо б так, звісно, не було. Не було б Лукашенки зараз коло влади, була б наша яка-небудь народна влада, яка хочете, для Білорусі, іменно тому що були всі відкриті шляхи. Вона якраз точно по Лукашенковськи знаходиться на середині, розумієте? Ішли б всі ті шляхи через Білорусь або через Польщу навіть краєм сюди. Ну э, була б польза була б торговля, бо не буде як ніяк, а торговля то є двіжитель навіть економіки. З, з півночі на південь і з, з сходу вже на захід не було, хоча б з тієї сторони. А мені кажеться, і цікаво було б і для країн е, Кавказа вони б з удовольствием би тої теми прийняли, тому що їм так само вони там в тому місці зажаті. Ну, бо їх товар, хай через море, щоб би була б добра торговля, кається і зараз не вельми там. Але Україна мені бідна. Зараз ще вона бідна, вона буде з часом подійматися. О. Собственно, Я так. думаю, що за 10 літ воно так все зміниться, що може подійти на і та справа вполне буде реалізована навіть. Хто її відає, що буде з Білорусі через 10 літ? Да, Мені щось кажеться, що той путінізм рухне. Все одно він розвалиться, ну він не жизнеспособен. Ну що думаєте, що вона закриється, так як Сєвєрна Корея? Ні, звісно, вона не закриється. До якоїсь ями будуть падати, падати, і холодильник все-таки те саме побудить. Да, победить телевізор і воно почнеться. Що, тому що ж Росія. Воно стрілить в башку, може, там нічого не звісно, що може бути. Яка різниця, що там буде, аби головне, як Білорусь не зачепила. Тільки да. не зачепила Білорусь, так. А, а нас е, у Дозвольте, я два слова можу вставити. Значить, я тут е, проводив е, в чатовий час, і мені вдалося поговорити з грузином буквально вчора. Грузія, звичайно, дуже підтримує Україну у, у, усіх її, як то кажуть, діях. Тому що вона практично в такому положенні, як і ми, втратила просто навіть більше територій. Ми там де 7% зараз під окупацією нашої території, а в Грузії 30% окуповано території. То Грузія всіми, як то кажуть, е, всіми всіми е, способами за, тільки, де тільки можна підтримати, підтримує. От. І їм би дуже хотілося, дуже хотілося, щоб оце, оцей Балто-Чорноморський цей союз, в принципі, вони були б за це двома руками, це однозначно. А то й тут я повинен сказати, що е, Білорусь дійсно у нас є на даний час тормозом е, цієї всієї, як то кажуть, ідеї. І чому тормозом? Я, наприклад, розмовляв з, з Прибалтикою. Не пам'ятаю там з якою конкретно країною, значить там Естонія, Литва чи Латвія. Але мені, е, значить, мій співбесідник звідти сказав, що я каже, їду в Україну як турист, то я їду не через Білорусь, а їду через Польщу. Тому що каже, переносити просто білорусь, білоруський значить, погранконтроль, е, таможений контроль, це каже, не, не, неможливо. Каже, просто не витримують нерви ніякі. І я каже, роблю крюк от об'їжджаю Білорусь. От така зараз у нас, е, як то кажуть, поки що складується ситуація. Оце б я додав до всего. А вот смотрите, е, хотів сказати: по поводу, головного того, для чого піднімається эта тема зараз. Вообще о а Межморье знает не так уж много людей, но ну, если говорить про простых людей, которые не политизированы. Ну, то есть спроси на улице какого-нибудь человека, там он скажет, какое Межморье, что это такое вообще. То есть главное популяризировать идею. Э, стримы наши и записи, там у Анатолия вот почти 10 тысяч подписчиков, их будет смотреть много людей. То есть э, эту идею надо доносить до простых людей, чтобы они просто услышали вообще, узнали хотя бы, что вообще слово такое есть межморье, и что это некая вот концепция альтернативного союза, там ЕС, ЕАС, э, а, которые сейчас существуют. А, потому что когда о какой-то вещи много говоришь, то есть тогда, э, по крайней мере, возникает, может возникнуть запрос. Так просто, если люди об этом даже не знают, то э, что, что они скажут. Например, вот устрой сейчас референдум, вы за межморье или против? Большинство скажут, чего? А что это такое вообще? Какое межморье? Э, вы объясните сначала вообще, что это такое, зачем это надо. Э, ну и все. А так, если люди будут просто э, на низовом уровне об этом знать, как можно больше слышать, то есть эту идею продвигать, потому что в Польше-то об этом знают, по крайней мере, куда как, шире, чем, например, в Беларуси или даже в Украине. Поэтому надо ну, нужно... просто поднимать эту идею. Озвучивать пользу. Надо озвучивать пользу. В чем м, заключается <clears throat> польза этого? Эта этой идеи? идея весь час озвучувалася в Верховному Совєті БССР, в Верховному Совєті 12-го скликання, нічого нового абсолютно тут нема. Просто проблема у тим, хто контролює сродки масової інформації. Вот, в том числе. Сейчас в наших современных э, лука- лукашистских этих средствах массовой информации, ну что там об этом будет говорить? Там сейчас говорят о надое. Главное надои, чтобы урожай хорошо снять там. Я сьогодні їхав якраз от тут в районі Бреста, Кам'янця, проїхався по району. Я подивився, які там є ще ті ферми. Які удої, Духу Святий, не дай Боже, розвалено таке. Десь трохи з дороги з'їхав, розумієте? Там в районі так називається Межичинавці, Жабінки їхав. Я глянув, як вони були в 60-х годах, мусить, неудорментовані, так і вони і всталися то і корови там ходять, то і бидло ходить в тому гумні. розумієте, таке, то Гроші не платять толком. Які там зарплати? Ходите в куфайках. Я тако сьогодні думаю, їдріть твою мать, догосподарилися ми, білоруси, до того. Вроді продаємо, чорті відає скільки е, молока, там м'яса в Росію, скрізь по світу десь як щось пхають. Ну в якому стані наші тієї ферми? Які зарплати? І і дивлюся, ще на Коникова, якийсь там дід їде, вкуфається, земноття, дощик поливає. така. Яка, Які технології? Яке міжмор'я може бути? Розумієте? Мене тако тоє бісить. То є все, то є, ну, то є все, що показують по телевізорах, то є ферми. Тільки то є показують, а ви зверніте куди-небудь в сторону. Я мало в своїх роликах то є все показував, де вони подівалися, на що вони похожі. В любое село заїдеш. В Білорусі точно така ж сама картина. Я просто і так думаю, як воно ще все то тримається, не розвалилось. Так, так, Ігор, пардон. Е, в мене брат двоюрідний, він фермер. <clears throat> ну, Ця область, як е, Чернівецька область, Буковина. Він побудував собі ферму і взяв якісь корови голландської породи а потім в селі там збори пройшли, і частина лишилася у цьому колективному господарстві, а частина, ну, а пів села на його на його стороні. Ну, розділили там щось між собою порішали на, на цьому сході. Так. Вони, Він за роги брав і відтягав від е, цього. Розумієте? Що вони звикли на фермі, що там навоз, а і каже, надої такі такі ж самі, як у каже, у цих голландських. І, коротше, він зробив, що ну, це було нерентабельне нерентабельно молоко. Там 4, 2 літри, а то каже по 10 вже, до 10. І він так вийшов, що ну, баланс ноль, що само себе окуповувало. Оце от. Ясно. Ну, Добренько, ще розкажемо все-таки про те ж міжмор'я. От вигода. Білорусь як би не була, але вона, наприклад, буде наші калійні солі добувати. Тому що калійних солів ще в нас є десь на 50 літ інтенсивної добичі. Ні, на літ 20, каже Солігорський в районі, а остальное будуть що добувати в районі э, е, тех самих Мозерського того басейна, солевого басейна, там в районі Пет, Петрикова недалеко. Вот. Там дуже большие так само запасы тих солей калійних. Так що насчет того, э, калійні солі всі будуть востребованы во всьому світі. І кожен раз все більше і більше. Тому що Білорусь добрий кусок займає экспорта е, мирового, мирового экспорта калийных солей. Тобто, хоч трохи, але робота завжди буде. от цікаво, хто їх прибере, якщо сюди прийде той руський мір, не дай Боже, то хана. Забудьте, білорусики, ви про свої. Анатолій, можна я питання по ходу задам по темі? No. Значить, Я е, чув, що там же е, чи який російський бізнес уже у цих е, солях якусь частку. Там же я знаю якогось е, підприємця, е, ваша влада арештовувала декілька років тому. От, так, сам, правда. яка, це... який займався цими е, добривами, як то кажуть. Що можете ви сказати? Правда. Да. правду. Більш, більш ширше, як то кажуть. Віталій, розповідай про те, як ведеш. ну, я докладно не скажу, кому там што належыць зараз а, просто у Росіі на Урале там ці так само ёсць е, Уралкалі салікамскам ці ці што у іх там нешта здарылася нейкі інцыдэнты яны не могли... ну, там правалы там былі правалілі земля правалы заліза затупыла несколько шах такое і... карацей пасля гэтага яны звярнулі увагу на беларускалі і там выставілі нейкі кошт кшталту хацелі яго прыбраць О я не скажу дакладна суму там умоўна за 10 мільярдаў даляру нешта такое то Ці там за 30 мільярдів. Ну 30 мільярдів. Лукашенко це не виставив 30 мільярдів. Це, це, це ваш було... президент виставив 30 мільярдів. Так, я так, це чув. Так. А чим воно закінчилось? Чи є зараз доля російських, російська доля чи є? Ні, ні, то все государственна доля. Все, все білоруське. Все білоруське. Вони вчепилися, од'їхали, зараз знов щось чув. Я таке хочуть якісь там е, стосунки налажувати з Росією. Вроді трохи розібралися, тому що не так то просто білорусам виходити. О, а я кажу про міжмор'я, чим польза. М, Военный була б- союз в том числе тоже, это была бы большая польза. И для Европы, и для Западной это был бы неплохой буфер от России. Поэтому им бы было бы выгодно. Они и так размещают, например, в Венгрии, в Румынии, там, в Польше ракеты, там какие-то свои группировки размещают. э, И как бы, ну, такой союз, как Межморье, был бы выгоден им вполне. Потому что, например, не все страны состоят сейчас в НАТО. Э, Беларусь, даже если избавиться от лукашизма, все равно в ближайшие там много лет не сможет еще вступить в НАТО, их не примут. Украина тоже еще сейчас не Тое в НАТО. самае пра Украіну казалі да 2014 года а сёння ўжо гатовыя рады просто хоць хоць сёння прыняць у НАТО ўжо самі клічуць той самы з Беларусі можа здарыцца таму б я не быў таким У нас как бы в этом плане, да, тут Я, страна я, ще, более... я ще на секундочку також візьму таке слово. Слухайте, ви ж чули, я сьогодні теж таку статтю цікаву при наші опозиційні коякі, е, ті самі інфо, як їх називається, не інформагентства, ну, Ну, Коротше, люди з опозиції. Я не ведаю, які точно, не запам'ятав. Але кажуть, що 50% того, що э, Лукашенко навіть не буде балотуватися на наступні э, президентські вибори. Тобто він відає, що його рейтинг настільки звалився, що його перестав настільки поважати наш білоруський народ, що вже той навіть в э, вибори не намалює. Не вдасться йому Ну, у намалювати. 10 годзе у яго таксама рэйтынг быў там 12 ці 13 адсоткаў і што балатаваўся ён і ў 10 і ў 15 Ні, і с- ситуація трошки інакша. Час йде і змінюється ситуація і все остальне. Сейчас ситуация вполне хотели, для что него навіть на выгодна. 19-й Оппозиция, Анатолий, оппозиция боится, а, так сказать, того, что Путин вмешается и Беларусь э, интегрирует свой состав. Поэтому а Лукашенко тут сейчас заявляет, что я не намерен там присоединяться. Нет, и он того, как бы как гарант потянет. суверенитета он э, не пытается потянет, Он уже начинает вилять, потому что прекрасно понимает, что если он останется на остатний срок, его дожмут в корень. Его дожмут, и он его просто не... И он хочет сохранить вроде как лицо и тихонечку ретироваться. Вот кого он, кого он будет представлять или кто сюда придет. Вот это загадка самая. А ему есть куда спрятаться. Если он так, например, поступит таким способом, то он может спокойненько уйти на покой куда-нибудь и зашиться в глубинку в России, типа как этот э, с Бишкека в Беларуси. Не, не, да. заш... не сможет. Он так... Не, не, задашь, задашь, агент мусит... Может, то есть он свою миссию вроде как выполнит, сдаст э, Беларусь России каким-то образом там, каким-то образом. И вроде попытается сохранить имя, а так как его популярность в России ну, довольно большая... Во-первых, то... так, э, Анатолий, вы принципиально не понимаете сути. В России у него популярность это вообще не имеет никакого значения. Он уже прокинул многих там олигархов, в России его ждет конец. Примерно то же, как если он попытается и в Европу интегрироваться. У него нет таких вариантов. Если бы у него была возможность, как Януковича, там э, где-то на, на Рублевке дом построить, он бы уже давно все, все сдал. У него нет такой возможности и как бы не может быть, поэтому он до последнего будет сопротивляться. ну это такое мнение сейчас у кота, а других людей Давайте- совершенно другое давайте- мнение. Нет, так а Дозвольте насколько оно мені два- компетентно? Два, два слова сказати мені з цього приводу. Я, е, шановні друзі, думаю, ось. Я думаю, що значить, у нас є пара, значить, е, Лукашенко-Путін. І як то е, співається чи в пісні, чи в вірші, що вони оба сковані одною цеп'ю. І при тому, значить, і Лукашенко, звичайно, скований, не Путін. І мені здається, що поки буде Путін, Лукашенко теж буде триматися. От мені чогось так здається. Ну, от, так, коли, так, так. от коли зашатається Путін, от, і невідомо, хто там буде приходити, там в Росії щось е, почнеться, от, тоді захоче, як то кажуть, в цей момент, як то кажуть, із цього е, поста президента кудись, як то кажуть, відійти в сторону. Але сьогодні я чув такого Е, дуже е, для мене авторитетного політолога російського Валерій Соловій. Він виступав сьогодні у Саші Сотніка, е, блогера російського, який зараз знаходиться в Вільнюсі, і давав йому інтерв'ю. Я Сотніка регулярно дивлюся, якраз включився Валерій Сотнік в прямому ефірі. Тобто Валерій Соловій в прямому ефірі. Він сказав за Путіна дуже цікаві речі. Він сказав, що розраховувати на те, скажімо, що там вищий істеблішмент якось захоче змінити Е, Путіна, чи Путін сам скаже, що я буду піду, а ви давайте когось за, за мене залишимо. Значить, вони ні, на це ніколи не погодяться рівно до того часу, поки знизу не буде, як то кажуть, дуже серйозних поштовхів для цього. Поки народ, як то кажуть, не не почне, як то кажуть, е, бушувати. Буквально так можна сказати, по-українськи. Там більш різке слово російською висловив. Ну, от, Поки народ не почне, як то кажуть, протестувати, виступати і так далі. І відправною точкою для серйозних таких е, хвилювань у Росії може бути саме оця е, проблема, от саме з інтернетом, яку хочуть російські влади обмежити десь е, на зразок китайського чи чогось іншого. От. Але значить, от, значить, вони теж говорили про те, що Чому в Москві вийшло поки що 15 тисяч у минулі вихідні? 15 тільки е, тисяч приблизно людей вийшли на цю демонстрацію, значить, проти значить, там, як то кажуть, е, цензури в інтернеті, обмеження. А чому не більше? От. І Соловей відповів на це е, приблизно так: що більшість населення Росії, е, ну, інтелігенції, так сказати, студентства і так далі, поки що не усвідомили до кінця і не вірять у те, що все-таки російська влада наважиться обмежити оці соціальні, е, як то кажуть, сітки. От. Але коли вони це усвідомлять, тоді в Росії дійсно почнуться знову значить, е, виступи по 100 тисяч, а може більше людей. Але поки не буде оцих виступів по 100 тисяч і більше людей, от, то і Е, значить, кремлівська верхівка і сам Путін ніколи вони йти не будуть. А поки вони йти не будуть, то я думаю, і шановний наш Олександр Григорович, він буде, як то кажуть, сидіти на своєму місці, якось там відбиватись, прикриватись білоруським народом, як він це зробив недавно зовсім, називавши цифру нереальну 98%. Ви знаєте, що з якого вполне реальне. Більшість білорусів за суверенітет. Отак я це бачу цю проблему зараз. Ні, не много, много-много не хочуть ніякого мати діло з Росією, хочуть суверенний подавляючи. Я не вірю в 98%. Ні, 98 ні, ну, ну процентів 70 є. Оце я, я, я згоден, що 70 я згоден, ну він же назвав 98, це ж. Ну, ясно. Ну то що Лукашенко, він що, що він уже блефує, коли 98 ну, назвав. Ну, він завтра, якщо б кожен день би казав, то, то Тут через, все зависит от через того... півроку було б на самій справі так. Тут все зависит Бо ти, от того, як... Как... Слухали, Анатолій, і воно так і було б. Він Тут зависит от того, як поставити вопрос. Тут зависит от того, как э, поставить вопрос. То есть, если спросить напрямую белорусов, хотят ли они вступить в состав России, то, я думаю, 98% скорее всего и будут против. А если сказать, надо ли нам там развивать отношения с Россией, там интегрироваться вот какими-то такими словами, то многие могут сказать, ну, как бы да, это может быть не так уж и плохо, нам там надо интегрироваться. То есть, не называя прямо, что включить Беларусь в состав России там шестью областями, например. То есть, если вот так поставить прям вопрос, то большинство подавляющее скажет, не, ни в коем коем случае. Дружить с Россией, там, да, чтобы был режим, например, такой, ну, чтобы вот как сейчас, виз там не было, да, чтобы можно было свободно въехать, там, чтобы признавали, например, э, чтобы не было, скажем, роуминга между мобильными операторами, то есть ты мог в России, с Беларуси в Россию поехать, с России в Беларусь, это да, скажут, окей, мы согласны. Но единая валюта, думаю, что нет, а потом вот, что еще? Кстати, хорошо, я напомню. Единая, типа, единая, единая вооруженные валюта, силы тоже, проблема? скорее всего, нет. Скажи, какая проблема была бы дикая? Нереально. С той ситуацией, это же надо, никто из России не сохранит, то есть не согласится, чтобы была единая валюта. То есть все российский сейчас э, рубль надо обваливать и делать какую-то белорусско-российскую э, общую валюту. Да, Лукашенко, кстати, правильно поставил такое, сделал акцент на этом. Это говорит, нереально. он сказал, как бы, снимая с себя ответственность, окей, я согласен, что будет единая валюта, но это будет не российский, не белорусский рубль. А россияне сразу ответили, эй, ребята, подождите, так замена валюты для нас, для всей России, это будет очень Уже дорого. раздется. А кто оплатит, это компенсирует нам то, что мы Вот. изы- будем изымать все эти старые Ну, банкноты и еще печатать он новые. Вы же что нам не сказал? будете компенсировать? В Питере или- или в А, Смоленске. а, а звідси висновок, що такого А Лукашенко ніколи на не это ответит відбудеться. просто, а, ну вы не хотите, ну хорошо, значит интеграция затягивается. Всі ж розуміють, що під єдиною валютою не хочуть нам сунути російський рубль. Да, Ну- хотят. А Лукашенко это знает, и он поэтому говорит, а давайте вы придумайте другой рубль, общий для всех, а старые свои российские это э, изымите все. Они говорят, нет, это дорого. Ну, раз дорого, так все тогда и не будет. И, и хто он в еще Росії- тоже один і шаг хто в сделал. Росії ради Он шести сказав, областей Білорусі, е, ради 9 мільйонів населення е, не почне міняти валюту, е, коли тільки в одній е, Москві і Московській області 16 мільйонів. Ну, А скільки то папера? мільйонів ніхто нічого Тисячі тонн папера треба різати нового робити. Москва, Москва І сотні мільйонів, мільярди доларів треба тільки на те, щоб напечатати то і все діло. Москва згодна вас прийняти е, тільки з білим прапором. И чтобы Также он шагом. еще сделал е, один отвод в <laughs> сторону не так давно. Он сказал, что говорит, я согласен интегрироваться, но белорусский народ не согласен. Кто я такой? Я всего лишь простой Лукашенко. Я же не имею права такие подписывать исторические документы. Вот если белорусский народ захотел, а я знаю, что он не хочет, и поэтому ну, я не могу просто сделать. То есть он Ну, прямо как бы сказал. да. Контора розуміє, що е, вельми шмат людей готові со зброї боронити, тому що ж ніхто не пойде зараз там паліть, е, ну, Потому что это кримінал, якби будзе А што людзей гатовых бараніць э, са зброі вайскова іх вельмі даста, ну, дастаткова хапае і па вопросах канторы гэта бачыць вось усё яшчэ такія пытання тоже цікавае пытанне добра у нас есть два э, е, нефтеперегонных завода два нефтеперерабатыча разумееце вот например так само в свете того что был бы союз міжмор'я то Вот раз, например, связи обрывается, полностью обрывается с Россией, и Беларусь попросту, э, ну я думаю, это не будет, да, как бы не было, России все равно даже по мировым ценам выгодно э, продавать нефть. Какая разница покупать, где в России покупать, или ввести, например, э, с Черного моря, или вести там трубопроводом с Балтийского моря. Одинаково. Если цена была бы европейская дешевле, нефти навалом в мире – Например, пускай та же самая саудовская нефть, поперли бы сюда танкерами без вопросов. С Турцией проблем никаких нет, ведь правильно? Пожалуйста. То же самое могла бы э, и азербайджанская нефть по по трубопроводам в Батуми, в порт, а оттуда, например, танкером. То есть логистика везде по всему свету добре робить. І проблем на самій без справи не було. Поки та проблема е, тільки в тому, що м, ну, дорого транспортувати м, э, Э, до Беларуси. Я, э, и в другой стороны, если бы оно передалось бы в частные руки, тех два нефтеперегонных завода, в частные руки, люди бы, то есть э, частники бы нашли бы способ все равно заработать на них гроши. Як бы там ни было. Одно вопрос, кому бы Беларусь могла бы продать эти заводы, потому что они как никак в государственной собственности. Но все могло бы измениться, если бы, например, власть-то поменялась. Да. Пришла бы совершенно Потому что- другая власть. Анатолий, тут вопрос простой. Э, Если заводы находятся прибыльные в государственной собственности, это значит, что они питают э, Лукашенко. А, то да. есть, понятно, он их не продаст, потому что он на контрабанде нефти зарабатывает огромные деньги. Это один из основных там его источников дохода. На, вот до этого, пока Россия сейчас не захотела сделать свой нефтяной маневр, потому что они теряют деньги. Сейчас у них тоже Я мало. Понимаю, но деньги все равно туда. остаются в Беларуси. Как бы не было, это народ, народные деньги. Не То знаю. Есть, вот вертолет покупают там за несколько миллионов долларов. Эти деньги они где Такие остаются? несколько. 25 миллионов или 35 миллионов долларов. Ну, Ничего да. себе несколько. Но, ну, Лукашенко новый вертолет там будет. Новенький вертолет. А, а деньги уходят куда-то это, но не ж Беларусь точно. Смотри, он же стоит 170 или 150 миллионов долларов. Да не, он Чтобы там... задницу это, ну это чересчур дорого, понимаете? Вот все, наше президентство, например, очень дорого обходится нашим белорусам. Вот смотрите, приезжает Лукашенко, не пускай даже в Брест где-нибудь, все, парализуется все движение практически. Всех поразгоняют вдоль длины тысячи полицейских стоят. Почему так делается? Если, Потому что он диктатор, тоже голландский президент или он боится. катает, Боится, правильно, на ровере Боится. катается по своей стране, по своему. А у нас надо на уши поставить, и сколько этот президент, вот скажите, нахрена такой президент, который десятки миллионов долларов обходится государству Беларуси, белорусскому налогоплательщику для того, чтобы его содержать его свиту? Ну нахрена, что это? Это полностью... Знаете, а что он говорится- рассматривает ситуацию по-другому. Что? Он видит себя царем, Где а народ? белорусский народ крепостными крестьянами. А как- как- какое может быть мнение у крепостных крестьян? Они сами То же самое собственность. Путин. Они не А могут Путин в обладать десятки никакой раз тоже собственностью. обходится, чем тот Лукашенко. Еще в десятки раз, представляете? Это такого чуда нигде нету. Не, ну Ну, есть в КНДР, Не, есть. не, например. е, Анатолій. Е, То, що у Росії дорого обходиться їх царок, це нам добре. Это нам добре, е, как их империя ослабела. Но она-то слабеет-то слабеет. Она за, за слабеет, она слабеет, но у нее такие потуги, что она, нам достается от ее слабости, разумеете? Вот что кепско. Ну, ну э, плотная, Тогда бы, тогда бы всем было влезь. Разумеете, там не было бы этого путинизма, если была бы Россия, о, заранее нам выдаст э, Игорь. Значит, я вам скажу такую вещь, что, значит, все-таки центральным э, как, от кого все зависит, вот это проект Межморья, все-таки, это Украина. Насколько мы сейчас, вот э, президентские выборы, Поспорил потом парламентские выборы. Оно сейчас от Польши, в принципе, зависит. Это как бы проект Польши, поэтому они продвигают его. Украина, там, как, как и Беларусь такое место занимает условное ну, сейчас. Ну, видите, видите, все-таки от Украины, без Украины этот союз как бы... Конечно. Я могу, я состоится. Территория, большая страна. С одной большая. стороны, мы являемся примером до Бел... Белоруссии и белорусов. Не знаю, примером чего пока. Вот пока чего, я вот тоже понять не могу. Потому что, ну, видите, ну, получается так, что люди, люди голосуют эмоциями, не умом, а эмоциями. Нет, нет, нет. О, чем, о чем сейчас о чем сейчас обсуждают э, не программы каких-то кандидатов, я ни одного пункта не знаю ни одного кандидата, вот когда смотрю, слушаю, там вот не, некоторые только что-то рассказывают, а э, ловят на эмоции, он такой секой, он плохой, он кло, этот клоун, это там пророссийский, хоп-хоп-хоп. Понимаете, в чем дело? Украина по приколу, так говорят. Ну, по приколу, не по приколу. Ну, например, Зеленский, у него фамилия хорошая, Зелень. Зеленый сам, да? Росток зеленый, молодой. Ну да, выбирать по таким критериям, это хороший пример для нас. Хороший пример, да, хороший пример, действительно. Вот, э, опытного политика. Да, Порох у вас опытный, тут ничего не скажешь. Да. Конечно, он опытный, как бы ни было. Опытный тьма, олигарх, варю. Понимаете, тьма, темная какая-то Тимошенко. Ну вот, вот на таком уровне, блин, вот это вот... А Лукашенко что значит? Лукошка значит. Що Лукошко? Лука- Э, Лукошко с Это, я, я не картошкой. буду говорить, что это значит. Это Лука Кудишев, такий Я персонаж. знаю, Да, вот помидорчики, и у нас будет огурчики, и уголовная картошка, и лучок, и, и Так, яйца. Лукаш, Лукошка, значить туди можна яєчко, і Шановний торт Ігор, туди ви закинути. акуратніше в- по- відносно вашого президента, акуратніше. Я знаю, у вас там аж дві статті є з цього приводу. Так Що ми що говоримо про Лукошка? Лукошка можна і грошима насипати, можна і, це- і яблучками це насипати. зрозуміло все. у нас, Это Анатолий, же- да, не это забывайте, у зрозуміло. нас есть, да, вот как сказал Це- Це сейчас, ми трошки відхилилися від магістральної нашої лінії. да-да-да, по поводу Ну. Межморья. Вот как Василий Я, сказал, я тут згоден, до речі, з Ігорем е, в тому, що е, Польща дійсно вона економічно зараз сильніша за Україну, і вона теж відіграє в Рево- в Європі, звично, е, набагато важливішу роль, ніж Україна. все очевидно є нашим десь там е, союзником, десь е, десь трошки там десь підтримує нас. У наших міждержавних відносинах бувають поки що й осічки. От, але Україна все-таки ж виходить дійсно до моря. О, до чорного. І тут як не крутився, одно ж як такого. Смотрите. Якщо говорити про Балто-Чорноморський Союз, тут уже пишуть як я раніше в говорив, то е, в принципі Василий, без України це звичайно неможливо. Смотрите. Але дійсно в зв'язку з цими Василий. виборами я думаю, в цьому році це питання актуально розглядатися абсолютно не будуть. Будуть інші першочергові питання, які будуть вирішувати і наш уряд, і наш президент. А, В чате уже как бы ответ написали на то, что вы сейчас сказали еще до того, как вы начали свою речь. Черное море есть и у Болгарии, и Румынии. Дорога прошла мимо Украины. Пока что Украина не удел. Ну, поки, що- поки що, поки що. А в Беларуси вообще м- моря у нас нет как бы никакого. И тут Лукашенко. Как нету? Как нету? Говорят же есть. Устриц полно, елки вера. Ты что, есть у нас? Они море? в лесу растут у нас. У нас сухопутные устрицы. А, может так. В Креветки, болоте. кальмары, да. На, на Полесье выращивать, точно. Вместе, вместе с картошкой. Хороший выкапывают. пример э, для нас из постсоветских стран это Грузия и Эстония только и все. Это страны, которые провели более-менее реформы, и Е, они Естонія так, а Грузія ні. Ні, ні. Естонія це зовсім інша країна. Нет, так это одна из стран, которая входила в Советский Союз, так же, как и мы. А То, что она другая, это да. О, То, що вони зробили е, голосування про блокчейн, там е, е, економіку їх доволі розвите, як там будується все зараз в Естонії. Ну, це, Вот, это, это, да, пример, э, который мы могли бы, так сказать, взять на вооружение стран, которые были совком, вырвались из этого и достигли такого успеха. в Грузии также. Грузия была одной из беднейших стран до 2003 года. Не только в регионе, но в принципе и вообще. Там как Молдавия практически, как Молдова, как э, какой-нибудь Таджикистан. Но теперь Грузия уже более-менее. Естественно, что сравнивать ее там с европейскими странами еще рано, пока она маленькая, потеряла 30%, как говорят, территорий, причем таких плодородных, хороших территорий. Но, тем не менее, Грузия это тоже был бы неплохой пример. Для нас Польша хороший пример. Тоже была в соцлагере, і з нього, так сказати, успішно вирвалися. Білорусі у всі країни Прибалтики э, приклад. Тут у вас тут прикладів е, поруч навіть забагато, я б сказав, <laughs> але все одно, поки дійсно, як ми тут вже неодноразово говорили, що поки ваш нинішній президент буде керувати, то руху в цьому напрямку у вас не буде практично. Будуть якісь маневри, якісь потуги. от як то кажуть, на противагу Путіну, але конкретних серйозних дій не буде. У нас Це пока одно. длительный застой. У нас э, не, раз- не прошли процессы, которые в других странах прошли в 90-е годы. У нас все это было заморожено Лукашенко, и нас это все еще ожидает, к сожалению. Тут, тут одна проблема тільки. Каб быў эканамічны рост трэба цалкам адкрываць мяжу з еўразвязам е, маецца навазе з Польшай з краінамі Балтії, і тоді усі проблеми наші не одразу зникають. я теж так само за той я 100%. тут, вам, е, я тут 100%. вам е, можу привести наш приклад український. тут уже тут уже можна з нас приклад брати да. скажем якщо приблизно в 2000 році у нас 50% товарообігу йшло на Росію то в даний час вже значить 43 Е, ні, точніше 42,5% е, в 2018 році нашого товарообігу йшло на Європейський Союз. У нас примерно то же самое. 40 туда, 40 туда. Некоторые считают, что у нас в России чуть ли там не 100% товарооборот нет. У нас примерно 40 с чем-то процентов только с Россией. Все. Ну, ты ну, вот кеп, кепско, что Беларуси мало с Украиной товарооборот. Ты кушает за счет продажи нефтепродуктов, все. остальное, ну трошки олею, там трошки такого ну, пшениці купують. Ну, кетчуп і бере, Метало трохи. знаю. Металу раніше много купляли, зараз мало, бачите. Щось мало металу білоруси почали купувати. Ну, трошки нема грошей, бачите. А я раніше скрізь кажу, не раз казав. Дивлюся, везде український метал в нас був. Вуголки, всякі швелерати, квадратний профіль, Сейчас все российское. таври. Ну, а чого так стало? Чом так ну, стало? Хоча ваш метал був дешевше в півтора рази, ніж російський. Таежный Вже було пар- дешевший. ваша була в нас так скрізь. Я тому що купував часто метал, мені треба туди-сюди, була скрізь. А зараз я дивлюся, все, нема щось, що зв'язі порвалося. чорт я знає. Так само железнодорожний транспорт колись з Бреста э, завалена була. Перевалка була, все в Україну завалена. Зараз пустують. Розумієте? Во що кепсько, ото проблема, що нема тих порвали тієї зв'язі і не встановлюють. Тому що з Україною ну, ну вельми було б вигодно торгувати. білорусам. Особо, Вот. особливо. Поправочка небольшая. А, В чате пишут, на сайте GovBuy пишет 36,2% товарооборот с Россией. А з України цікаво Ну, скільки. я ж е, з Росії просто про нас у Європу йде на саме ж. Це не 42 з, там, з єврозв'язами, е, там, ну, неважно, яка лічба, це ж одна з єврозв'язу. Це не значить, що ми поміж єврозв'язами без Росії е, нічим гандлюємо. Ну, річ в тім, що є ще оці, вот эти вот, как їх називають, эти природные ресурси, да? Газ, нефть. Э, получаем все-таки там, где, оттуда, где эти природные ресурсы есть. Правда, увеличиваем свою добычу. Э, как это? Укрвыбут, э, нафтовыдобывание. Газвидобування. газовидобування. Газовидобування. У вас в Україні самые крупные запасы сланцевого газа. Это и видаете. На всході. Більше, і наші кажуть, ніж контракт в районі Слав'янська з американською фірмою. От. Але коли Стрілков зайшов, то він вже зайшов е, в Слов'янськ відразу ж. Мені здається, що це була і, і перша причина. Е, коли Слов'янський своєї, коли Гіркін і Стрілковий своєю ДНГ зайшов саме в Слов'янськ. От, І зразу е. американська фірма, коли почались події 2014 року, вона зразу відмовилась від цього. І питання закрилося. І тепер воно не відкриється, поки ж Донбас, питання Донбаса е, остаточно не вирішиться. Воно не вирішиться, я боюсь, десятиліттями. Буде вісити в подвішеному такому состоянні. Так, так, все може бути. А от, наприклад, Віталію, така свіжа голова нас. Як ти думаєш, проблема от угрози не тільки таке, якщо буде якісь зміни ну, демократично, от нема Лукашенка, ну не, не відаю, полетів на Луну. коротше, дивися. І, наприклад, в нас е, зв'язі там, як то з Росією становиться інакшою. Чи є погроза зі сторони Росії? Якого-небудь захвата, може, яка-небудь. Е, завжди. Завжди. Завжди таке є. Так? Анатолий, посмотрите просто на историю. Россия постоянно пыталась э, нас захватить. Вот 17 век, откройте, там они э, напали на Речь Посполитую под предлогом того, что здесь католики угнетают православных. И что они сделали? Они просто вырезали население, предлагали или присягать царю, или просто убивали всех. Поэтому в итоге там уничтожено было 50% населения Великого княжества Литовского. Просто уничтожено, вырезано. Ну, то, то було Они, при- когда-то. Я царь кажу, щас, в московский современном прямо мире. провозгласил, что э, уничтожить униатов, уничтожать католиков и евреев. И все. Ні, тут ж проблема яка? Щас. Е, Будапештський меморандум не виконується. Этот документ тычыўся Украины и Беларуси. Усе поглядели, что Великобритания и Злучаныя Штаты не выконвалі Будапештскі меморандум. Э, Ну, потому что калі адбыўся акт агрэсіі супраць Украіны, то Украіну не баранілі, нават Штаты. і так што бяспекі як бы няма а дактрына нават сучасная рассея у тым што э, мы з імі адзін народ пра што яны любяць сказаць што мы браця таксама у іх так, ну, таксама такая прапаганда ідзе і што яны хочуць вызваліць э, города рускія ад, ад западнага влияния это іх дактрына і яны будуць такія заўжды і зараз яны хацелі б каб беларусы браталіся з маскоўскімі імперцамі это іх мэта Я вам ще хочу додати до цього з вами вами сказаного. Значить, буквально на минулій неділі всім відомий Стрілков Гірків давав прес-конференцію в Самарі, десь там півтори години. Прес-конференцію. І він як говорив? Він говорив, що є Російська Федерація, а є Росія. Розумієте? І в поняття Росії він вкладував 100% території Білорусі і 100% території України. Хто От і робіть із цього висновок. А я зараз ще добавлю до цього одно речення буквально. Ми раніше говорили, що у Жириновського на язике, то у Путіна в голові. А учитывая то, Жириновського ми вже 70 плюс, то зараз я е, в Україні у нас так вважається, що е, що у Стрілкова на язике, то у Путіна в голові. <laughs> Так, Ну, немножко не совсем. Э, Стрелков, он там работает с э, Малафеевым, с такими имперскими кругами Путина, он не, ну, как бы ну, так прав, вот правильно, часть правильно, берет я идеи, согласен, я согласен, это наиболее э, радикальное крыло российского Смотрите. национализма. Э, Василий, Вот, я бы сказал даже фашизма. Да, так э, смотрите, что Стрелков же говорил по поводу фашизма. Он сказал, что этот вообще термин, он же не такой плохой, его на самом деле опоганили, и с- и его отождествляют с нацизмом. Вот нацизм это плохо, а фашизм это совсем не так уж плохо. Фашизм это круто, особенно российский фашизм. Да. Я їх називаю неофашисти современні. 20, Я вам 21 ще віку. хочу сказати, що мені здається, от я так дивлюся на мапу, подивився і дивлюся, коли дивлюся, мені здається, що чим менше країна, тим краще рівень життя, тим краще люди знають один одного. Дивіться, десь в Нідерландах там королева, король, вони ровером їздять. Розумієте? Ну, там я Без охорони. Я добре ходять від- спокійно, ходять спокійно. Десь Люксембург, дивіться, там не, В не демократических знаю, таких Монако странах якесь. там это Вельми нормально. добре веду Нідерланди. Летось, это в минулом году, я був там три, ра- три рази. І там е, це сапраўды самий багатий регіон Європи, але у їх була попросту буржуазна революція, як це називається? Е, Ну, країна маленька. І чим, а чим більше, ну, навіть Штати. Розумієте, у нас нас знову брехня. В чому чому стейт це держава, государство, state. так? І виходить, що що не Сполучені Штати, а Сполучені Держави Америки. Так, як Совєтський Союз, ну, колись був купа різних. Я ще то й додати. Я наскільки в їх порівок. Я, так само в нього поїздив, доповнішу вас, Ігор, скільки поїздив в нього по Європі скрізь і дивлюся. в мене були такі цікаві моменти теж. От, Їхав в Австрії. Ну, настільки порядок, настільки, то коли же було, ще в 90-ті навіть роки, а зараз вже в наша ліпше. Поїхали такі маленькі дорожки, кажу, стоїть ровер. Ну, думаю, нічого собі стоїть ровер, вже не такий подержавлений, чого собі, чого. Сів на ровери, покатався, поїздив, але біжить якийсь бюргер, такий товстопузий. Е, біте, біте, пожалуйста, мол, тільки верніть того ровера, мол, назад. Ми там трошки по немецьки я ж розумів тоді, як їздили. А ми з прайсом, а чого, мол? Ну, хтось його тут забув, хтось його поставив рік тому. Пощі коло року тому, розумієте? Він такий був там закон на їхній землі, що як того ровера ніхто в течение року не забере, не прийде той хазяїн, розумієте, як цікаво, то його утилізують. Утилізують на металлом здадуть. Тому що во до чого вони. І так само про я сьогодні навіть коту розказував. Їдеш по тій самій Голландії, наприклад. Їдеш по Голландії, дивишся, ну якась стоїть, типа шатер такий. Е, Треба тобі тюльпаном надерти, нарізати. Пожалуйста, встановився, там написана табличка. От, вибирай собі, скільки тобі штук треба, і ціна на пристика, і положи туди в коробочку, скільки там грошей. От ти нарвав наприклад, 50 там тюльпан, ну 100 або 500 штук, посчитав, скільки тобі треба, там само гроші в коробочку положив і поїхав тобі. Настико люди. Розумієте, а так рассчитана. Это бездуховная Европа. Да. Бездуховная как Европа. ватники говорят, бездуховная да, да, да, Европа. Да, да, да. А тут така е, дивишся на тих наших білорусів і запитання роблять, ну куди вони хочуть повернутися? Хочуть повернутися до Росії чи до Європи. Ви розумієте, наскільки наші люди ну ді- не скажешь, что они морально уродливы там или что, или деградированы, насколько они не, освод- не осведомлены Європою. Тому що вона практично живе сама для себе. І їй глибоко, чи, по чесності, начхать, що там робиться в Україні, що робиться там в Білорусі, вони дивляться за своєю країною. Розумієте? І Чого вони ви роблять порядок для себе. Вони Нічого роблять не страшно, а коли ракети полетять, то їм стане вельми те саме, вельми цікаво, що там А, робиться. ну, я розумію, ре- то, що вони Просто Е, вони зараз казують теперішнім часом, вони знають, що ракети є, а в їх нема ракети. Рано чи поздно вони все одно полетять. Ну ми ждемо, поки вони полетять, і живемо в гумні. так само з російцями там за всем. А вони живуть в той час. Конечно, живут, Жди... Анатолий. Э, большинство этих стран, они члены НАТО, поэтому они знают, что НАТО защитит их. То есть, ну, я, я не слышал, чтобы кого-то, какого-то члена НАТО на них напали там и захватили. Политика не интересует, самое интересное, что их политика совершенно не интересует. Ну, в богатых Им... странах это нормально. Да, это же и... прямая, прям, ну, прямая связь есть между тем, как живет народ, ну, уровнем жизни, и тем, как люди интересуются политикой. В основном люди политизированы в таких странах, где как бы не все так хорошо. А в богатых странах они там сидят, пьют кофе, там, не знаю, пенсионеры сидят в кафе Наслаждаются где-то, отдыхают. Пытаются полностью жизнь Издеваются, везде так. Они Кто живут поедет, просто. От наших туди, і що цікаво, завезеш тих наших, я не знаю, навіть не скажу, може, половиродків, бо наче не скажеш, моральних половиродків. Тому що р- те, таким родитися і таким м, становитися всю життя і того хотіти, то я не розумію, як так буде. Завезеш туди, вони побачать, гочі вилуплять, на то все подивляться і знову скучають по своєму бардаку. Як так не крас? Це розмови якби інша, міжмор'я і те саме окупація Білорусі. А ми вже починаємо там не. про зовсім ліве. Ну так, може і так, треба вже Давайте, переходити. да, Я за те, ближе що ці к цінності треба б наоборот переймати. І Якщо було, то і міжмор'я наш Анатолий, робити. я думаю, это хорошая тема для следующего разговора. Отдельно взять. Сравнение европейских там ценностей, как говорят, там бездуховная Гейропа, там бездуховный Пиндостан, э, там в котором благотворительность, там на какие суммы, не знаю, там десятки миллиардов долларов, если даже не сотни. То есть там всех можно бедных накормить, всех нищих. Там эти всякие церкви, они выпускают благотворительные эти разные там компании, и, и всем им там и одеяло раздают, и еду там раздают, и все что угодно. И на операции там деньги, и эти книги бесплатно, материалы. там. Операції. Тут треба про кулеметні кропки там подворші думати, подкрапівни там, де що поставити. А у вас усе про нечто інше заносить. Да, мы обложены со всех сторон врагами, как там россиян накачивают. Со всех сторон разные эти э, всякие чухонцы, там, биндосы и прочие. Они только и хотят захватить Россию. Вот там в Воронежской какой-нибудь области дед живет э, в деревянной покосившейся хате, в гни- где гнилой туалет на улице стоит, нету электричества, нету водопровода. До речі, на днях я І в Білорусі такий самий. Да, и он боится, что пиндосы придут и захватят его эту кривую хату. До речі, Надо Беларуси бояться, так что само. она завалится, зиму не переживет, снег э, Слухайте, выпадет и мені крыша цікаво. провалится. На днях я проглядав інтернет, і доволі цікава реч, е, що мене вона трохи здивила. Але я заўважыў былі такія суполкі народных рэспублік. Ну, у пэўных областях это рабілася так ва ўкраіне з э, данецкам з э, харькавам там з... Э, ну всю эту тэму выведу вконтакце да. і самае цікавае што яны ў нас заблакаваны у беларусі а, то есть дасягу пры да іх няма але тым не менш чамусьці магілеўская і гомельскія загнуліся то что меня здивило. Ну, на Гомельска, например, меня здивило, что она загнулась. А вот у Витебска есть полные записи, и они там трохи активнейшие. А лишь что меня вельми рассмешило, это то, что я думал, что они возьмут своего петуха туда, придумают некие штучные стяги, альбо возьмут нечто с истории СССР, некую символику. Так не, они взяли нашу погоню, ну, наш герб погоня, і пачалі лепіць сімволіку І это настолькі э, гля- ну настолькі смешна і недарэчна ў іх атрымоўваецца ў канторы э, что я не ведаю як там далей за тымі Ну, суполкамі смотрите, э, Василий, это действительно тянет на какой-то прикол. Э, Если Yes. пророссийские силы возьмут и скажут, да, в Беларуси пора вернуть исторические символы, давайте вернем БЧБ и погоню в качестве государственного символа и присоединимся к России. То есть это будет вообще, э, вот, <laughs> ну я не знаю, это э, смех через слезы. І факт, ти, ти можеш по спосилці знайти, проглядіти. Просто що я чекав іншого, тому що я глядів, е, пам'ятаю, як робили в Луганську, у Донецьку, і там символіка петух і гэты, е, ну, чорний ко- ці, стяжок, там ведаєте. Да, це все. похожий на российский триколор, только там с Ніч- черным. Нічого українського. Чо- і е, Чорна республіка. полоса, тому що там же вугілля добувають, розумієте? О, це як то Ні, ну, кажуть. А ладно, может ну, это просто будущее А- а перспективы є- є жизни этой перспективи ж республики? Там нема, там нічого до української символіки нема. А тут вони додумалися взяти погонь. Ви ж, ну, Это фантазии. древний символ. белорусский, древний символ ВКЛ. Ну, ну так і що? І, с- ну, допустим, е, умовно кажучи, вони розкашують ситуацію до громадянської війни. І отримовується з одного боку з погоні стоять, і з іншого боку з погоні стоять. Ну, получается так. А, ці, ці, може бути, вони хотіли б таку картинку отримати, що у них там громадянська війна, ось глядите, там, і под, под, А е, может они просто отрабатывают гранты, то есть, ну, и, и задание такое, там, с- российские кураторы дали денег сделать что-то, какой-то проект, они вот выдумали, что, что попалось под руки, что-то, ну, лишь бы показать проект, мы там работаем, что-то делаем. у нас как бы таких всяких агентов ты, ты, дофига. К штату мы кинули россиян на бабки, да? Ну так оно же <laughs> так и делается. Смотрите, эти разные агафоновые там всякие, которые вот там заседают, витебские там сидят, они создают организации фейковые, которые там по 100 э, человек на канал там на ютюбе подписано, там по 100 просмотров, вот так вот. Э, и это типа партия там какая-то, они себя как сила там какая-то возомняют. И получают финансирование, видимо, за это, я так понимаю. Но на самом деле у них никакого влияния нет особо. Это больше видимость, что у нас есть партия, мы деньги не украли, не попилили, мы там сделали. Ну, Иншая проблема, что гэты люди не сидяць у гэтых самых по крымінальных артыкулах і тым больш калі у нас у іншых як бы месцах з іншымі краінамі ёсць супярэчнасці па этнічнай мяжы, скажем так, то на што тыч датычна з расійскай мяжою мы там дакладна ведаем, што там чыста ну, этнічныя беларусы толькі пражываюць. і таму там за экстрэмізм максімальныя тэрміны мусяць быць разумееш пра што я кажу Ну, вы разумеете ўсе. Не совсем. Ну, ну, ну, то есть я про тое кажу, што калі экстрэмізм раскашваюць у сваім этнічным рэгіёне, дзе няма іншых нацыянальнасцяў, которые там То проживают. это понятно, что чисто выдуманное, то есть это реальный экстремизм. Это не то, Да, что там да, свободу і за- какую-то хотят. это трэба даваць нават больш, чым калі б там на нейкай мяжы там я не ведаю, з палякамі там спрашаюцца ці з украінцамі там неважна. Разумееш вот э, што Да, я понял. э, Что э, это? тер, тэрмін больш жорсткі нават мусіць быць. Ну, как бы закрывают глаза на это, когда оно идет вот с той стороны. И даже взять то, тоже попытку запретить бессмертный полк. Сначала же хотели запретить, но ватники прямо сказали, мы на ваш запрет клали, мы вот пойдем и все. И им пришлось по факту разрешить. Могли бы автозак подогнать, э, как на День воли, загрузить этих ватников туда. А то они же, главное, вышли с портретами Ленина, Сталина. Ленин умер вообще-то в начале 24 года. Какое он отношение э, к бессмертному полку имел? Это как Поклонская с этим, с портретом Николая II, которая пошла. А ім Тоже трэба, герой. э, ім трэба тэма агульнай гісторыі, што нас аб'ядноўвае. Яны вось спрабуюць на гэтыя кропкі б'юць у іх э, праваслаўе, другая сусветная Самодержавие и народность. вайна. Не, самодержавие у нас не агульное уже. Ну, Путин это великий царь теперь тоже. Не, Они возвращаются две... к этой концепции имперской. Ну, э, ну, та, ну белорусы так не думают. Э, белорусы, вот что не агульного знашли, это православие и другую светную войну. Пока да, если пошло, Что в Советском нет. Союзе народились активно працовные зараз люди, что яны не у Беларуси народились, а их вельми хвалюют и факт, что молодое поколение уже жило фактично только у Беларуси незалежной. І таму яны не ўспрымаюць нічога савецкага. Яны вельмі непакояцца і таму Это хорошо. так это, Хлопці, это добре. знаєте, що- що мені здається? Мені здається, що, що українці, що білоруси ненавидять е, імперії. Чому? Через, через стосунки цих імперій дві світових війни на, на, на наших територіях, на, на теренах наших країн прокотилася в одну і в іншу сторону. Не, так у вас же ж, у украінцаў зараз чым лепей, што у украінцаў рэальна стралялі і украінцы ну э, ну на Ну, майдані це вороги надовго, так. Да, Во- поховання. Ворожнеча вже на- ну, не те, Так. що вороги, а а у Ще- беларусаў пагроза асіміляцыі што нас ператвораць у смаленскую вобласць Потому что Можна. Смоленска, Смоленск это ж ц- быў цалкам адным з самых развітых беларускіх гарадоў з самага пачатку сваёй гісторыі ну, навіть не білоруських, та- тоді ви були литвинами. Білоруських. Не, мы не будем брацца ў тэрміны там Ну, літва так, е, бачите, українці, малороси, ким як тільки не називають. Не-не-не, я не, не про назову зараз, я маю на увазі, що це був наш етнічно самий високоразвитий город, і у що він перетворився. Тобто погроза асиміляції, вона есть. Превратился в днище. Как бы, ну, его развитым российским городом назвать сложно. Смоленск. Ну, это не в обиду жителям Смоленска. Ну, всі відають так, Смоленськ, то ой, а такий Сер- провінціальний, Сергій, да, ніяк. Ви, Дякую. ви знаєте, я ще хочу додати два слова тут. там був так само не Згадалося раз. Смоленськ. Я, значить, от, зовсім недавно теж у Чатолесті розмовляв з Іваново. Значить, у мене був, мені вже як такого років 65 плюс, так? От, а мене там дід був, значить, ще старший за мене на 10 років з Іванова. То він сказав, що Іванов це взагалі, як то кажуть, п'ята точка повністю. От. А сьогодні мені довелося розмовляти із жінкою, пенсіонеркою з Росії із Пермі. От. І вона мені теж тут такі цифри приводила, зар, зарплат, як то кажуть, що там робиться в той Пермі. О, це це знову теж повна п'ята точка. Конкретно вона сказала так: вона працює у російському військовому шпиталі. О, значить, вона е, працює на посаді інженера. Чому вона працює на посаді інженера? Тому що на цю посаду із е, нормальних, так сказати, здорових, адекватних росіян ніхто йти не хоче. Чому? Тому що зарплата 16 тисяч у пермі. Зарплата інженера в цьому шпиталі, значить, військовому. Тепер далі вона говорить, всі надбавки познімали, які там були. У лікарів теж ну, зарплата більш-менш залишилась тільки у лікарів військових. Ну, Звання, посада, вислуга, як завжди, там 40 тисяч, 60 тисяч десь у полковника там і вище буває. От, У лікарів цих значить, службових осіб. А навіть санітарочок перевели в техробітниці. От. І ще це дало змогу, значить, раніше їм платили до 14 тисяч як санітарочкам, якісь там були надбавки. А коли перевели їх до тих робітниць, до уборщиць по-русски, то їм дали оцю мінімальну зарплату 11 тисяч 200 російським. Розумієте? І там у нас залишились буквально всі пенсіонери. Ніхто працювати не хоче, говорить, значить, ну, в общем, жах. Одним словом, жах. Вона мені таке розказувала. Пан Василь, а вам пенсію підняли трохи, ні? Бо я зараз читаю одному там в, в, в Одесі 700 гривень набавили, жінці якісь 280 гривень додали. Так, у нас е, додали, додали десь, додали, звичайно. От. Е, в принципі, я, е, скажімо так, я своєю пенсією задоволений. От. Я своєю пенсією задоволений, і в мене ніяких претензій поки що немає. Я, чесно кажучи, об'єктивно оцінюю от, е, можливості держави, і тому не вимагаю більше е, того, чим вона вона, вона мені дає. Так скажемо. От, Так що такі справи. Ну, е, Кругом мене тут я ще не взнавав, скільки отримує народ от, добавки. От, Але, значить, до цього у мене тут були пенсії, в основному так. Скажімо, від 2800 до 4000. У мене тут з десяток пенсіонерів кругом мене живе. Ну і, скажімо, від 60 до 83 ми тут в окрузі. От. З Добре, ще про, про ту тему, що від мора до мора. Так само про українців. Ваші люди так само мало відають про ту тему про той інтерес. Чи вас хоч трохи десь озвучується? У нас то повна е, е, глухомань. А, а, Анатолій, про який інтерес не зовсім? Про міжмор'я. У нас сьогодні тема розговору міжмор'я. Про міжмор'я в нас, я ж сказав на самому початку, що ти, що колись говорила там партія Свобода, десь е, трошки там говорилося трошки раніше, коли то говорилося при Кучмі Гуам і при Ющенку, то зараз тема в нас це засобів інформації Тобто, як і у з'їхала. В середині 90-х БНР говорили. Не чути Я не, не разу хотів пару раз дивився. Засобок інформації немає. Свобода, яка, як то кажуть, начебто цю тему, як то кажуть, трошки інтегрувала. Свобода зараз спускається е, до самого маргінального низу, авторитет її поки що падає тому що керівник не прав... керівники партії там Тягнибок, там інші, вони неправильно себе повели після 2014 року, і вони не не змогли навіть осінню 2014 року прийти в парламент, не набрали 5%. От, І навіть така, ви знаєте, всім відома наша е, патріотка україномовна, значить, як Ірина Фаріон. Вона навіть у Львові не пройшла, значить, е, депутати Верховної Ради. От. Тоді як у 2012 році вона набрала там мало не 90% і без всяких проблем зайшла в парламент. От Вони себе трохи дискредитували. Тому для нас це зараз не актуально. Я просто повторюся ще скажу, що для нас зараз, і це, як то кажуть, постійно говорить наш нинішній президент, що для нас актуально готуватись і законодавством, і економічно, і всіми, всіми, всіми показниками готуватися і орієнтуватись на Європейський Союз. На Європейський Союз. От так от. А нам куди орієнтуватися? Куди нам орієнтуватися? На партизанську війну. Ой-ой-ой. А тепер ще я вам скажу таку цифру. Значить, ми завдяки нашому безвізу, значить, ось за півтора року, а літом буде два роки 1 липня виповниться, коли нам значить, видали безвіз то в нас вже більше двох мільйонів українців побували за кордоном. І це, звичайно, народ в цілому розвиває. Хтось поїхав е, спочатку, подивився як турист, є тури вихідного дня, в тому числі, а потім, значить, організували, як то кажуть, там е, зробили запит. Е, на польські фірми, там на чешські фірми, їм поприходили запити, тому то зараз багато наших хлопців, молодих в основному, зараз працюють і в Чехії, і в Польщі. От. І, А завдяки цьому, значить, коли там ці люди піднялися, поїхали, то місцеві підприємці вимушені були підняти е, е заробітну плату. І нас середня заробітна плата в минулому році виросла на 25% при інфляції нижче 10%. От, розумієте? І ми е, розраховуємо ще підняти ось е, десь, скажімо, е, якщо не в цьому році, то в наступному році, що значить, у нас середня зарплата зараз. 325 е, доларів, розраховуємо десь на 400 доларів середня зарплата. Це вже більш-менш. І коли буде 400 доларів середня зарплата, то тоді вже е, цієї міграції, навіть Європейський Союз до цих країн, яких я вище називав, вже міграція, як то кажуть, і втратить, як то кажуть, до певної мірі смислу. Не буде... Ну, Гроші, наприклад, з Європи, до які-небудь вам ідуть колись обіщала ж Америка, так само казала, буде, буде, спонсорувати, буде. Я ну, щось не чув вельми, що вам там сипали гроші. Як, як вам сказати, нам поки що що важливо, Ми вже трохи відхиляємося від теми, але я Ну хай хай, ну, трошки так, таке я вже цікаве. скажу. Ви дивіться, я сьогодні пояснюю рос- росіяни інколи задають, от какой вам, э, какая вам того, что вы отступили ассоциат? Вот вы там, всё- вот какая вам от этого, так сказать, польза? Что вы от этого получили? Вы там, э, там в Європі унітази, так сказать, ви поняли, чистите і так далі. Я їм пояснюю дуже просто. Значить, у 17-му році у наш, е, наш зовнішній борг від ВВП становив е, 71%. 71%. А вже в 2018 році наш борг зовнішній відносно ВВП становав всього 62%, тобто зменшиться на 9%. За рахунок чого? За рахунок того, що ми отримуємо від Всесвітнього банку і Міжнародного валютного фонду, ми отримуємо кредити, е, скажімо, під 2% річних, да ще буває з терміном якимсь е, від від термінування виплати першого внеску по за це ви процентів за цей кредит. І тому ми е, за, за рахунок цих кредитів гасимо ті кредити, коли, які набрала ще наша жулька і пан Аз Азіров. От. Значить, які брали кредити 6, 7, 8 і навіть до 9% річних в доларах. Ми гасимо ті більш дорогі кредити, за рахунок цього ми виграємо. Плюс у нас у цьому році, тобто вже не в цьому, а в 2018 році у нас все-таки ріст промислового виробництва 3,2%. Ну, розумієте, і за рахунок цього, і я чув, виступав прем'єр-міністр, було десь може місяць назад чи неділі три тому. Він сказав, що якщо ми далі так будемо рухатись, то є шанс що десь на 25-й рік ми можемо е, десь туди підійти ближче до нуля, скажімо, всім зовнішнім боргом, який не буде, як то кажуть, для нас критичним. І, А зараз він поки що 62%. Коли я сподіваюся, от я десь от у 19-му році, десь на кінець року ми вже будемо знати, що, скажімо, він буде менше 60, це однозначно. Хоч в цьому році у нас виплата максимальна 6 десь приблизно мільярдів доларів, ми повинні виплатити по зовнішніх боргах, значить, процентів, 6 мільярдів процентів. Але значить, ми розраховуємо, наскільки я знаю засоби інформації, ми розраховуємо на отримання знову ж таки кредиту на 4 мільярди доларів, скажімо, умовно під 2% річних. І 2 мільярди річних, і, тобто 2 мільярди доларів ми знайдемо е, із, як то кажуть, власних резервів і погасимо 6 е, цих мільярдів доларів. А в наступні роки це в нас в цьому році 19 найбільші виплати по відсотках. Далі вони будуть тільки зменшуватися. От така нас е, Ясно. ситуація. Кот, а нас? Нас хто так ущасливить грошима? Де нам брати гроші? <laughs> На якому одного дно чутися, наприклад, через рік? Так. Як я, ти думаєш? Доля, ще, Який доля, прогноз? Хоч доля, цікаво, тому що я настику. А. Толя, ще одну цифру я назву, вам і, і замовкаю. Значить, і ще вам скажу, наші заробітчани в минулому році е, привезли нам значить, 11 з хвостиком мільярдів доларів. Це тільки по офіційних банківських документах. Зайшло в Україну від заробітчан із 150 країн. От. І я думаю, стільки ж приблизно вони завезли в карманах. Все. Ну ясно, ще вони, я ще доповню. Ну вони так само в два рази більше тих грошей нас тільки зробили не не то, що з товара, а як то кажуть, вони своєю робочою силою вбогатили ті країни, що на ну, два рази більше. Звичайно, звичайно. Але якщо в нас немає високих заробітних плат, значить поки що мало цих виробництв, де високі заробітні плати. Як, як би не було, движення робочої сили вельми важливо для для таких країн, е, які значить, розвиваються. так само для Білорусі. було вигодно. Коли підніметься ще десь на 100 євро наша середня заробітна плата, тоді, скажімо, їхати до Польщі і до Чехії, особливо кваліфікованим працівникам, не буде ніякої сенсу. До нас так само зараз їдуть білоруси. Е, дуже-дуже кожен рік всі більше більше їздять в Польщу. Раніше більше їздили в Росію, зараз в Росію вже нам не нам не менше. Ну, я, цікаво, тут, де там я живу, то в конфлікт. Росії ніхто не їздить, всі їздять в Польщу. Молодих І Люди- нават дайшло до того, що російські СМІ почали скардзіцца на тое, што беларусы ўсё меней едуць да іх, а едуць у Польшчу. Так, так, так. Нам Это я это- про то и кажу. Так. И тут такая были э, моменты такие, что э, приезжали специальные гонцы з Росії і шукали спеціалістів, тому що просто немає. І предлагали сумасшедшие, мол, зарплати, тільки, щоб знайти білоруса. А питалися, а чому? Чому ви хочете білоруса? Ну, мол, білоруси доволі такі грамотні, вони ще з совєтських, радянських, тому що закрився ринок Е, трудовий ринок України, і їм мусово то і компенсувати. Розумієте? Ті е, роботники, які робили раніше з України, більше вони нам не менш стали робити, і треба шукати і десь нових роботників, тому що мол, здаються якісь там підприємці з іностранним капіталом, і виходить дефіцит робочої сили. Ну що я говорив навіть в чат рулетки з одним. Йому предложили кепські гроші, і він е, мол, репу почесав, як би не було, і вибрався таки Росію. А хоча було там і там півтори тисячі доларів. Ну і він тільки в Польщі трошки замахнувся. А другий його колега десь знайшов другу роботу і знайшов за 2 тисячі доларів, вже поїхав аж в Германію. Там роботи. І зараз мене сусід так само був в Польщі, нормальні гроші заробляв. Його пригласили, тому що з головою, хоч і молодий хлопець 30-літній, образований. І він порвив, зорвався в районі Гамбурга, робить. І і все, і там робота шикарна, нормальна робота. Бачите, тобто ті люди, які хочуть заробити, які грамотні навіть Білорусі в нас, вони будуть востребовані скрізь. І не тільки в Росії, а й в Європі. І зараз в нас є вибор. Во що, і в наші е, трудові ну, люди розумні перекладають же свій взгляд, свій інтерес в сторону Європи. Розумієте, тому що той, що з'їздить, наприклад, і поробить в Європі, він каже, я кажу, а якщо б тобі платили б на 500 доларів, наприклад, в Росії, поїхав би, е, каже, вже ні. Не хочу тих 500 лишніх доларів і робити з Росії, тому що він понюхав Європу. Розумієте? Він каже, як там був, там могли і обокрасти, там і морду можуть дати. А ні, взагалі гроші не заплатити, приїдеш босий голий і, і то саме Отак може бути, бо то Росія. Що таке? То ж нельзя з Женевської, это же Росія, это же Росія. Що, не смішно? Да, конечно же, смешно. Поэтому от, подальше от того смеха люди начали держаться, именно ехать в Россию. И дальше то же самое рабочее движение силы. Конечно же, это выгодно. С одной стороны, Лукашенко не выгодно, потому що раби втикають. тикають те саме холопи наші, за гроші ніхто не хоче. Е, на місце рабов те саме дорогі росіяни приїдуть, е, тому що для їх е, Білорусі це такі вигодний кусочок, там добре життя, і не як ГДР нас тут сприймають. Ну, як ГДР при совєтських часах. Не сприймають. Але що вони тут робити будуть? Що, що вони тут будуть робити у нас в Білорусі? Робити? Ні, ну, ні. Вони з якої не От тільки щось купіть. Тому що тут, де я, наприклад, живу, в нашому місці, вони приїхали давним-давно поскупали і все то і похирили. Просто потім починають їх шукати, де вони поділися, чому нічого не роблять, і все, і вісять в такому подвішеному стані підприємства. І зараз вони розвалені, розрухані. А вони були, яким способом вони, я вже раз казав колись в стрімі, яким способом вони були приватизовані там чи що, в конце концов, підприємства лягають. Тобто росіяки е, ніколи не будуть організовувати, розумієте? Ну як вони можуть організовувати, як немає опиту, і немає інтересу. Їм треба заробити сверхприбыль. Якщо є можливість зробити, вони тим воспользуються. Я А не ні, про вони экономику, чорта. а про тое што мэта рэжыма таксама змяняць этнічны склад тому што у нас насельніцтва скарацілася на 1 мільён калі зараз паедуць у Еўропу на заробкі таксама это менш людзей у краіне знаходзіцца і більш людей для дорогих росіян. Вот що я маю на увазі. Ну так, так. Я розумію. Але саме кепське, кепське то, що э, валяться наші села. Просто э, стираються. Вже кольки тих сел зникає. Кольки у нас сел? Десятки тисяч уже сел. маленьких там всяких таких э, весок зникло. А люди в чате спрашивают, какая у нас тема. То есть мы настолько отошли от темы про Межморье как-то надо ближе. Ну, она как-то все перепуталась так, потому что Межморье, Межморье, она такая ограниченная вроде тема, потому что мы не особо-то компетент. Это наши мары. Наш интерес бы такой был, чтобы это когда-нибудь случилось. Но для того, чтобы это все осуществить, это же какая должна быть эта самая непростая работа. Это же какие должны быть а действительно я, умные а экономисты еще... были сюда. Анатолій, я гадаю, що в рамках цього Європейського Союзу е, буде утворена оце міжмор'я. Бо ну, все ж таки між державами існують якісь протиріччя, ну, економічні протиріччя. Дивіться, Греція там постійно треба туди гроші вкладати. А тут центр такий: Франція, Германія, Париж це Берлін, да, буде. А тут буде Варшава, центр, наприклад. Чом, чом ні? Мені кажеться, їм немає справи. десь там може щось Польща говорить, то якісь економічні зв'язки може розвивати просто між країнами, не утворюючи якісь наддержавних утворень. От розумієте? От тим більше є Європейський Союз, куди зайшла Польща, куди зайшла Прибалтика, розумієте, куди зайшла Болгарія, куди зайшла Румунія. От і вони від Європейського Союзу вони не відмовляться і вони будуть у цьому союзі, і це однозначно. І як там, е, скажімо, російська пропаганда не розказує, що е, то Америка розвалиться, то долар завалиться, то Союз Європейський розвалиться, не розвалиться Європейський Союз. Вони будуть домовлятися, вони будуть якось як то кажуть, існувати. А нам треба розвивати, я вважаю, е, міждержавні стосунки. От Та міждержавні, правильно. Тут правильно ми говорили з вами, що дійсно що Білорусь мало торгує з Україною. Ну тут бачите, е, ваш лідер, як то кажуть, ваш президент, він же постійно, як то кажуть, їздить, вимушено їздить до Москви. Вимушено їздить, і а з Україною може він навіть боїться більше е, зав'язувати економічні зв'язки знову ж таки за цієї Москви. Ну, ну більше... На душу Росія, звісно, надушує душу Росія. Вона ж ставить немало всяких. І тому, поки ви, як то кажуть, оцей Гордіїв вузол не розв'яжете, не розв'яжете. Значить, ми будемо залишатися в такому стані, в якому є. Я надіюсь, правда, що е, моя держава Україна, ми все-таки е, почали повільний рух, як то кажуть, до покращення, і будемо поки що рухатись. Якщо не буде, звичайно, великої агресії з боку Росії, е, на яку я думаю, вона все-таки не відважиться на велику війну якусь. От. А, Будемо рухатися, це однозначно. У нас є зміни за ці три роки, у нас вже є є зміни, суттєві, я вважаю, зміни, як для мене. От. Е, хоч дуже багато незадоволених в Україні. От. А вам, я не знаю, ваше як то кажуть, проблеми, мені здається, вони будуть да. поки що тільки збільшуватися. Добренько, будемо тоді ту тему закінчити, бо така тема була в нас. Ну, хай буде така тема. Ні, Мало ну, лі що, де так, вона крутилась, кого. Ми почали з цієї теми, дійсно, але виявилося. Важно для того, щоб вона. Тут Ну, що є інтерес такий на будучині, до далеко-далеко будучиню. Люди, хай би правильно опять знову згадую кота, що вони кажуть, хоч би чули про ту тему. Для того ми робимо, раз в мене там 10 тисяч так. підписчиків. Я просто, я просто, шановні друзі, я просто звертаю вашу увагу білорусів. Як то кажуть, якщо ви дійсно хочете не втратити державу, якщо ви дійсно хочете якось ще протистояти Росії, то ви повинні, як то кажуть розвивати білоруську мову, і щоб це йшло, щоб все-таки була різниця між народом, щоб там оті глашата і кремлівські говорити, що ви один народ. Розумієте, як вони і до сих пір намагаються говорити про українців, Дека... Що заперечує, і хотілося, щоб білоруси це категорично заперечували, ну і так далі. Відповідно, для того, як розвивати мову, треба брати владу. А если ну, властью, равно, вот, дивіться, если власть наприклад, находится я, в руках я, диктатора, который вот, делает я, то, що він скажу, потім білоруси ви вискажетесь. Я, скажімо, десь днів 4 тому розмовляв е, э, з викладачем е, Гомельського університету. Розумієте? І ми там все обговорили Україну, Білорусь, трошки зачепили Росію, як ми сьогодні, але більше це Україну, Білорусь. І говорили ми про мову. І він намагався, викладач університету, викладач історії, він мені так сказав. Він намагався говорити зі мною білоруською мовою. Я, звичайно, говорив з ним, з ним українською мовою. От. І навіть він, який, як то кажуть, хоче е, це е, це питання, як то кажуть, рухати, я йому кажу: ну нема, ну не нема підтримки там на урядовому президентському рівні. Але ви особисто в побуті. своїм прикладом в університеті- в університеті, я кажу, давайте цей Понятно, да. приклад. Смотрите, Да. Починайте, якщо ви не дуже добре знаєте Василий, білоруську мову. Два слова, ще я закінчу. Ви починайте А то з вже двох. жалуються Сьогодні там. два, завтра чотири. говорят, післязавтра надоел вісім. уже болтливый дед. Все одно это не працує. Треба брати улади. Смотрите, Василий, Сьогодні. сто лет назад все белорусы говорили на белорусской мове. А почему тогда захватили Беларусь, если это должно было помочь? А Почему тогда Речь Посполитую разделили? Почему ВКЛ не существует уже? То есть это может быть не единственная причина, наверное, есть какие-то Ні, другие зви- причины. ні, звичайно. Я ж про, ш- про що сказав? Я сказав, щоб ви повністю не втратили своєї ідентичності, фактично. И Розумієте? не тратил. Щоб вас повністю не асимілювали з Росії. Я про це говорив якраз. Ви ж розумієте, в нас ми, Наша мова практично в Україні вже е, ну не скажу, що на 100%, але вона відновилася проти того, що було жахливий стан, скажімо, на початку 90-х років. О, то зараз не можна порівнювати навіть. Розумієте, не можна порівнювати. Навіть у мене в Чернігові, який е, з 30 шкіл е, на початок 90-х років, з 30 шкіл, тільки при 95% населення Чернігівської області українців, на Чернігів була одна україномовна школа залишалась. Розумієте? От до чого довели нас. А зараз того відсотку, так? Як як? Ні, а зараз, зараз у нас 90%. 90 можна... Мені здається, що в Чернігові там залишилась одна школа значить, російськомовна там. І з, з ухилом англійської мови там у нас є. От. От я про це хочу сказати. А далі там уже буде. Там, бачите, такі були потрясіння. От я відповідаю, значить, Е, коту. Е, значить, що були такі дійсно потрясіння, що ми і ми українці втратили мову, і ви білоруси втратили мову. Розумієте? Вот. Ну, в принципі, ми не втратили. У нас знаю, як всі ізучають в школі білоруську мову. Як відросло білоруської мови, а ви знаєте, що наші, скажімо, історики підрахували, що е, починаючи з Катерини II, от, відносно української мови і до за весь радянський період було біля 400 е, документів значить, державного, е, значить, е, від держави Росії, від імперії Російської і від Російської церкви, де заборонялась українська мова. Розумієте? Е, забороняли друкувати книги, забороняли театри, забороняли все українське, навчання українське. нас все таке інше. Абсолютно. От це це декілька століть, воно, е, скажімо, два е, три століття приблизно знищувалось наші мови. От. І тому воно в кінці кінців, особливо радянський час, воно до воно і досягло цього. Я не знав у свій час, але виявляється, що, скажімо, вчителям у школах платили. На 10% більшу заробітну плату, тому що, скажімо, в Україні російська мова вважалася іноземною, і доплата була, що за англійську мову, що за російську мову. 10%. Розумієте? Навіть у цьому була дискримінація. Добренько закінчити, будемо вже пов три години, більше навіть говоримо. І, ну, так, І так. може по пару слов на таке, на хто що скаже. Кажите. Не, я вже не буду. И будем я... Проще. Я... а то уже жалуются, говорят, что надоел уже этот дед болтливий в чаті пишут. Не понимает ситуации в Беларуси, пишут. І все говорить, говорит, что-то говорит там. <laughs> То молодежь так-то под, подкалує. Так? У Білорусі режим внутрішньої окупації, у їх телебачення, у їх е, ці самі закони не пишуть, все далі. І білоруською мовою навмисно з 90-х притискають. Які, якою мовою на ситуації ви хочете? Та Білорусь то, то ще, ще та країна. Коли то таке буде де що-небудь демократичне? мусить за моє життя, може і не буде. За 20 літ, мені кажеться, то таке не зміниться навіть до того уровня, щоб Білорусь говорила своєю мовою, так як говорить зараз Україна. Так що то, Цинізму. то зараз діти ростуть, вони ніхто не відає своєї білоруської мови. Розумієте, зараз не розуміють. І їх діти, вони ж не будуть говорити. То треба просто, щоб робила то країна. Всю програму Дело в том, ввели, что, Анатолий, дело в том, что это как раз хочете должны наперед, делать только на сами люди. белорусском Смотрите, мове. у нас э, Э, в школах сейчас обязательное изучение белорусского языка. Все 100% белорусов изучают белорусскую мову. То есть сейчас говорят еще больше часов добавить. А дело в том, что потом, после того, как заканчиваются уроки, оно больше не используется. То есть, ну, изучили все, как говорится, и дальше пошли. То есть, э, нужны инициативы не, как раз не государственные, я думаю, в том числе. Государство вроде как что-то делает там, Э, Нет, Сейчас... Нет, оно более жестко бы делало, то и Не, всё. Анатолий, смотрите, сейчас популяризируют белорусскую мову как раз негосударственные организации, такие как там Артсетиба, какие там еще есть, ну, которые организуют там и курсы, и какие-то Это спектакли. зразумела это ўсё да. калі ў краіне рэжым унутранай акупацыі трэба каб самі бацькі арганізоўвалі беларускамоўныя школы ну в сэнсе аддавалі э, дзяцей у беларускамоўныя школы калі ім рэжым ка дае адпіску што кшталту у нас там няма беларускамоўных класаў трэба самім самаарганізоўвацца рабіць там нядзельную школу каб дзеці вывучалі мову няхай на ёй гаварыць не будуць але каб яны ведалі і каб тое ж зрабілі са сваімі ну як палякі робяць яны за, за мяжой у якой бы краіне не жылі у іхнай сям'і польская мова А я б не так ще сказав. Смотрите, щоб зробили б і за пару е, годов би розмовляли всі по білоруській мові. Якою? Яким чином? Образа, якщо прийшла б інакша влада. Наприклад, яка-небудь демократична, е, вельми, зараз, зараз, вельми пробілоруська. Вона попросту, вона виключила би СМІ Росії повністю так само. Послухай. Гады все говорили это са- многие говорили по-беларуску і кніжак за 7 год з 88 по 95 выдалі больш чым там за увесь час напэўна Савецкого Союза там ну пасля д- другой светной войны вы на, на, Анатолий, пэўна, Я не про то я кажу. Все, я за что берется государство, это все говно. Понимаете, Я не нельзя кажу заставить про то, человека государство. из-под палки Інакше там что-то государство. делать. Інакше воно силу має страшенну. Я то я вірив і до цієї пори. Як при- я ще раз кажу, як прийшла би влада інша, пробілоруська, хай національна, Не, ну, націоналістична. Там, там Розумію. конкретный факт. В Виключено. 90-х в Верховном Совете б- были оппозиционные депутаты. Я не Белорусская пустое. Ну школа жила. послухайте, ти- дайте мне сказать слово. Э, Слухайте. Попросту выключают все российские СМИ. Нема ни одного канала. Если хочешь российские СМИ, ты можешь теле- посоглядеть, там тарелку, по тарельку повесил, або только в интернете. А остатнее 100% только на белорусской мове. Усё. За 2-3 роки. Не хочеш глядеть, ви, е, вилонч телевізор. Як то кажеш, виключ телевізор. А я хочу поглядеть телевизор, а там только на белорусской мове. Усё. І тие бабки, дітки по- потрошку, і дітки так само почали б, е, Ну, это вивчати. хороший вариант. 100%, конечно, и 100% вся э, да, Не, повинные это школы был бы столько хороший что- дополнительный вариант. Вот такая национализация країни. Певная анализ. Анатолий, это дополнительный шаг. Это как бы не заставило А бы если всех людей. делать. основны, не дополнительно а основны. То есть Білорусь, наприклад, береться за свою національність. Усё, за Білорусь, хай би там ви, ви починаєте розказувати те, що було у нашій не нашій історії. От ви, ви спробуєте видумати велосипед, от щиро кажучи. У нас Ні, це да. було. Шло зараз, я то нічого не видумляю. Але ж можна то і Так зробити. это уже, Анатолий, то, что вы говорите, уже делали, и оно провалилось. Вот в чем суть. Что Так, Виталий надо говорит. добре Это не делать. сработало. До Ну, Лукашенко. До это же до Лукашенко. Лукашенко делали. Когда была националистическая власть, как вы говорите, то есть все, что вы сказали, это уже было у нас больше 20 лет назад. Так И надо это было проиграло. продолжать. продолжать. А при чем здесь э, это самое? Ну, Надо... оно, а, этот план провалился просто. Ну так диктатор пришел и все по-другому сделал. Так само белорусский диктатор, национальный. Так национальный... потому что народ был как раз э, в том числе. Лукашенко, ж, Анатолий Лукашенко ж на этом и сыграл. Он сказал, а я сделаю два языка. То есть э, вы не беспокойтесь, там кто русскоязычный, россияне там с других стран. У меня все нормально будет, я равные Лукаш... права вам обеспечу. Всем. Лукашенко так сделал. А да. если бы, бы другие? Так вот, был Поздняк, а сколько за него проголосовало? Вот Поздняк как раз продолжал бы эту линию. Кепсько писали. Он Треба был Ярмошина непопулярен. было для Поздняка. Специально выписать 10 от Кульси. Меня бы взяли, я бы и написал бы ему. 100%. Ну, е, от ви Панове, розважаєте, і- Наразі, наразі, наразі у нас тема міжмор'я. Тому Між- Добре. пропоную наразі пропоную Чого це? вивчати польську мову. <laughs> А я її відаю. Я знаю, що ви відаєте. Я пропоную, бо я рахую, що ну, найближчим часом все ж таки проєкт цей буде якось е, буде втілюватися у життя. Хто з вас відає польську мову? Хто може розмовляти польською мовою? Будемо читати, що я, я, я тільки як вип'ю, розумію 80%, на 20% розумію. Я трошки відійду польські телеканали. Добре. мені Оце, вдалося мені в того, що таке чатулеці шон, поговорити а потім Добре, зробити добре. уряд. От. Да. Все, ну, Смотрите, на, ми Анатолий, не закончимо той стрім как ніяк. комментарий по поводу того, что говорили в чате, вот пишут, что а, насилие и принуждение всегда проигрышное. И я действительно с этим согласен, потому что, во-первых, это создаст Было прецедент. ніякого гвалту. Не было. Люди сами у 90-е, это с- белорусизация сама. Со- сам, люди сами у школы отдавали белорусскомовные, книжки выдавали, никаких проблем не было, никакого Не гвалту. було, так. Не Так було вот, ніякого гвалту. Поэтому я и говорю, что э, должно быть все на добровольной основе, потому что принуждение, во-первых, даст хороший повод для России. Смотрите, здесь притесняют русских, да, русскоязычных там или что-то. Бульбофашисты завелись в Беларуси. Надо что-то делать с этим. Как в Ну, Украине. причому Росія, якщо б, наприклад, вже іншим кра- е, шляхом Білорусь пішла, пішла б проєвропейським, таким, як і Україна. Все, проблем нема. Она бы отвязалась от России. Яким чином, хай би? У э, Отвязалась. Все, не было проблем ніяких. І що зробили, захотіли білоруси, або чисто пробілоруська влада, то і б зробила. Навіть такими справами неординарними. Не, не подобається, як зробила, наприклад, е, Прибалтика, не подобається валі у свою Росію, так сказали би. Білорусь нехай навіть для білорусів. Не подобається, приймайте закони та справи, які для створили, наприклад, білоруси для нашої країни. Раз Росія так робить для себе, для себе, розумієш, Росія як себе захищає в тим справі? Скажи, що у Росії буде, наприклад, проукраїнська яка влада, або німецька, вони сразу на диби. Росія, імперія, Росія, ти ж кричить, не дай Боже, вони ніякого язика не хочуть віддати. У нас- мови. Можна я два слова? Хоча там Просто говорить, що я багато говорю, дозвольте мені все-таки теж два слова сказати. Я, значить, е, чув недавно буквально інформації е, про те, що робиться в Казахстані. Виявляється, Казахстан, це мені один розповів там звідти, один, е, як то кажуть, чоловік, з яким я теж в четверлиці розмовляв. Що ка- найбільші націоналісти це в Казахстані, казахи. А в чому ну, найбільше націоналісти то росіяни для мене. Ні, ні. Саме більше націоналісти. А в чому виявляється? Ось послухайте до кінця. Виявляється в тому, е, що всі державні посади в Казахстані займають казахи. Во, і бачите. росіяни не мають ніяких там посад. Іди працюй там е, на робітничих професіях, ще десь на інженерних в крайньому випадку можеш працювати, але в державних структурах значить, там все на казахській мові і виключно казахи сидять. І все. І розумієте, і був навіть, здається, у Фейсбуці е, відео було виставлено, що коли прийшла там е, якась е, жінка з дитиною, росіянка, у, там реєстратуру щось виясняти, а та їй мало не виставила, каже, йди, значить, звертайся до мене по-казахськи. Розумієш, отак от. Е, дуже жорстко. О, дуже жорстко в цьому плані. От. Ну, Ну, я с- закінчу. глядя, смотря де, я з- говорив, с- нічого такого не було. Я з другими казахами говорив, нічого такого Ну, мені поки що. так сказали. Я не буду тут. И да, кстати, тоже э, Василий уже вот написали в чате. Да, Азия и Казахстан хорошие ориентиры для европейского государства. То есть, да, если мы строим европейское государство, так извините, в какую-то Азию, в Африку залезать не надо. Надо развиваться Ще- по-европейски. А там ще такие методы не приемлются. ремарку. Ні, ну там же, бачите, Давайте Назарбаєв бить бамбуковыми навіть палками там латиницю всех, как вводить. в этом, как в Сингапуре. Назарбаев же вводить латиницю. Бачите, Саудовская Аравия хорошая ориентир, отрубать голови медикам. Не арабською ж А і все ви ерунду говорите. Давайте ліпше викопаємо канал, Русський, з Білорусі, націоналізм, з тобто Білорус, Балтики до мора, І все. Прокупаємо канала на простого. Завтра виходимо, беремо ти його. Не існує русських націоналістів, не існує. Існують вони, вони шовіністи. Ще Ленін про це писав. Лікароси це шовіністи, імперці. У них націоналізму нема. У них ідея. Всіх... Їх націоналізм теж є. Кепський. Смотря нема. Шовінізм. Це це інша форма цього націоналізму. Шовінізм. Шовіністи вони, а не націоналісти. І Шовіністи і на 85% вони імперці. От, я так... Імперці. я їм говорю, коли там зав'язується якийсь стрім з ним. Чат рулець, я говорю так: якщо ти 85%, якщо ти е, імперіаліст, мені з тобою розмовляють. Щось завісло. Так, мене. Добренько, все, давайте закінчувати. Так, давайте посиденьки. Було приємно, ти у нас посиденьки сьогодні без інтервати, як обично, тому що ми двох все время з інтерватою були. то перший раз на інтервати. І без другого Кажу, без України наша Русь. І без так, і без України, наша Русь. Е, то нічого страшного, тому що вони сьогодні там друга їх е, великий стрім. Да, О, а ми в четвер, наш четвер, у нас треба робити наша білоруська, українські посіденьки. Так що дякую вам всім за те, що ми так навіть о, загорелися, бачите, як добре. Такі горячие были. И то, и все, и обсудили. А, а тему следующих посиденек ми попросту Ну, Уже через неділю буде відомо, определили. яка там буде тема актуальна. Я подивимося на, на Германію, подивимося на Францію, так само як Голландії. Во може якраз буде Віталій знов присутній. Чи ти розкажеш, що він бачив в Голландії? Хай похвалиться. Я теж тоже мені його чого цікавого повідомлення. Я могу коротко сказати, що я що мені сподобалося у Голландії. Наступним разом. Наступним, наступним разом. Ні, Добре? ні, я коротко скажу, тому що зараз будемо закінчувати. Василю, давайте закінчувати вже сьогодні. Давайте наступного разу. Наступного разу буде цікаво розказати. Я, чесно кажучи, втомився. Я вже... Так, так. В четвер, в четверг ми зустрінемося, а у, у п'ятницю ми від'їдемо по відомому адресі. Так. Ну, тоді все, до побачення, шановні сябри. Ми з котом їдемо до вас. Добре, Київ. Добре. Може, ну, Віталь так само зірветься, ні? Віталій. Добре, ну, я, добре, ну, я А, там блогери, зустріч блогерів, да? Так, Віталь, маєш цікавість? Я з'їздить. ну, Приїжджай, так напевно, зустріну. може, ти поїдеш, скажу зараз. Зустріну разом, то з'їздимо так само. Приїдете до Києва, подихайте свіжим повітрям у нас без Без цензури. логіки. <laughs> Так, не, ничего не, раз, ничего не, не слышно было. Что ты сказал? Я кажу, Може, приїде, приїдете, подихайте свіжим повітрям без цензури в нас. Василь, Василь, секундочку, я хотів ну, Віталя. свіже повітря у Києві. Київ це мегаполіс. Секундочку, моментик. Віталь, от, ответь. Ну, я кажу, навошта мені їхати у Брест і робити кола, коли з Менську у Київ ходить тягник. Прямий. Ну та, а то ми машиною поїдемо. Якраз Україну з- побачиш. От Бреста 600 Було ну, в Україні не один раз. А, ти вже був там? Не один раз, ну, ясно. Серий кот ні разу не був. Пане Анатолій, любомлю, привіт від мене передавайте. Добре, тут недалеко від мене Любом. Любомль. Любомлю, в мене там сестра двоюрідна живе. Ну добре, все тоді. Будемо закінчувати. Щасливо. Щасливо. Щасливо, всього вам крепкого здоров'я до четверга. Може, якраз зустрінемося в такій самій компанії. Дякую всім. Дякую. До побачення. До следующих волнующих встреч. <laughs> Добре. Все, я э, выключил. Да, как раз скайп тут подвис. Заодно хотел сказать всем э, зрителям. Да, скайп что-то пока подвис. Заодно хотел сказать всем зрителям, что подписывайтесь на канал. Кто смотрит еще не подписавшись, ставьте лайк, не забывайте, делайте репост. И если вам нравится тема Э, с посещением э, сходки украинских блогеров. Не забывайте про донаты, это будет как бы очень нужно, очень кстати. Поэтому всем до свидания. До следующего раза.